መስቀል ብርሃነ ለኩሉ ዓለም ያምራል አገሬ አገሬ ይህ ምን አይነቱ ጀዝባ ነው ባካችሁ? እንግዲህ ይኸውልሽ እናቴ አንድ የሃይማኖት አባት ትልቁ ልፋቱ አንቺ ንስሐ እንድትገቢ ነው። ፖለቲከኛ ትልቁ ጥረቱ እሱ ፓርቲ እንድትገቢ ነው። ንስሐ ብትገቢ ባትገቢ እንዲህ ኤልታሬፍም ውስጥ ባናትሽ ተተከኝ። እኛ ፖለቲከኛ የምንፈልገው በሱ ምክንያት ስጋው ደሙ እንድናገኝ ነው እንዴ? አይደለም አይደል? በሱ ምክንያት ስጋ በደሞዝ እንድናገኝ በአቅማችን። ይሄ ቅድም እግዚአብሔር ነው ያስነሳ ያለው ሰውዬ ማለት ነው። እናት አፈር ትብላ አንተ ጉጭማ ለካ አንተን የምታስቀዝፈን ለካ እንዳንተ አይነቱ ነው እዚች ሀገር ላይ ማዕት የሚያመጣው ሰው መሳይ በሸንጎ ሸለመጥማጥ እስስት ድንክ እስስት ኩሩሩ የምድር አጫዋች የቢራ ጠርሙስ እባብ የልቡን አይቶ ቁመት ነሳው ማለት አንተን አንተን እያየው ያቃጠልኩ ሰዓት ነው የሚያንገበግበኝ። አንተ ሰብስክራይበሬን እርጉም መኑ ዘፋኝ ቢሆን አንዳንድ ዘፋኝ ቢሆን ከተጠራ ውዴ ግጥም ቀይሮ ይነፈዋል። እምበድሽቃ ምታው ዱንዱን በድሽቃ ምታው እምበድሽቃ ምታው ታው ሰማይን ያት አይ ድሮን ማማሯ እምበድሽቃ ምታው እምበድሽቃ ምታው መፍራት የለ መራራት የለ እምበድሽቃ ታው ይህንን አዳም 기똥바 ብሎ ሁለት ሺህ ካሬ ይቀበላል። አባቴ ባለቤት ነች አለ ተጋብታችኋል፣ ሁለት ልጆች ወልዳችኋል። እርግጠኛ ነው ሚስት ነች አረ በቃ አንተ የእኔ ነች ነው የምትለው። ከመሀላችን አንድ ሰው ጥያቄ እንዳያነሳብህ ጸልይ። ምክንያቱም በመንግስት እይታ የማናት ህገ መንግስቱ ምን ይላል? አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ህገ መንግስቱ ሃይማኖትና መንግስት ምንድን ናቸው? እኛ እንደዛ ነው ያነበብነው። ሲተረጎም እጅና ጓንት ናቸው ነው። በጣም ቆይቷል። የመንግስት እጅ ሃይማኖት ውስጥ ገብቶ ማለት ነው። እጁ ከመቆየቱ የተነሳ ያው እጅ እጅ ብሏል። ያስታውቃል። ከርቀት በጠረኑ ታውቂዋለች አለ herkes var onlar. Komedyen İşatü! Komedyen İşatü! Komedyen İşatü! ኢትዮጵያ ንዘላለም ንሪ ሃገሬ ኢትዮጵያ ንዘላለም ይሄ ነገር ድንቅ ልጆች ነው፣ stand-up comedy ነው እንደምትሉ ተስፋ አረጋለሁ። እኔ ራሱ ተምታታብኝ። አሁን አሁን የፖለቲካ መሪዎቻችንና የሃይማኖት መሪዎቻችን የስራ ድርሻ አልተምታታብሽም? እናት ተምታቶብሻል አይደል? እኛም ተምታታብን። ያው ከፖለቲከኛ የሚገኘውን ከሃይማኖት አባት እንጠብቃለን፣ ከሃይማኖት አባት የሚገኘውን ከፖለቲከኛ እንፈልጋለን። ተምታታብን። እንግዲህ ይኸውልሽ እናትዬ አንድ የሃይማኖት አባት ትልቁ ልፋቱ አንቺ ንስሐ እንድትገቢ ነው። ፖለቲከኛ ትልቁ ጥረቱ እሱ ፓርቲ እንድትገቢ ነው። ንስሐ ብትገቢ ባትገቢ እንዲህ ኤልታሬፍም ውስጥ ባናትሽ ተተከኝ። እኛ ፖለቲከኛ የምንፈልገው በሱ ምክንያት ስጋ ወደሙ እንድናገኝ ነው እንዴ? አይደለም አይደል? በሱ ምክንያት ስጋ በደሞዝ እንድናገኝ በአቅማችን ነበር። እግዚአብሔር ይመስገን ተሳክቷል። ስጋ እየበላን ነው። እስኪ አጨብጭቡ። እየበላን ነው፣ እየበላን ነው። ፖለቲከኞችም ሲያስቡት ይሄን ህዝብ ስጋ ለማብላት በጣም የብዙ ዓመት ልፋት ይጠይቃል። ስለዚህ ለፍተን ከምናበላው ለምን በቀላሉ አናባለውም ብለው ይኸው በባዶ ወዳችን ተያይዘነዋል። እቅድ ሁለት እኛ ፖለቲከኛ የምንፈልገው በሰማይ ቦታ እንዲያሰጠን ነው እንዴ? አይደለም አይደል? እዚሁ በምድር መሬት እንዲሰጠን ነው። መቶ አምስትም ብትሆን አሁን አንተ የኢንጂነር ልጅ ብትሆንም የዶክተር ልጅ ብትሆንም የገበሬ ልጅ ብትሆንም ባትሆንም መሬት ቢሰጥ ደስ አይልም? ጥሩ ነው፣ ይሰጣል። ድሮ መሬት ይወሰድ እንዴት ነው መሰላችሁ? ድሮ እንዴ በጅሮ ግን ምንድን ነው ለምንድን ነው መሬት ማሰጠኝ? ባሻ እስቲ ዝም ብለህ ድንጋይ ወርውር። ተው በጅሮ እንዳትቀልድብኝ። እኔ እኮ ልጆቼም ፈሉ። እንዴ ምን ልረስ? እስኪ እስከ ሳውን ተውና ዝም ብለህ ድንጋይ ወርውር። ባሻ በጅሮ እንደ ደግሞ ሁልጊዜ እኔ ላይ እንደቀለድክ ነው። እዛ ድረስ ውሰደው ይባላል። ዘንድሮ መሬት ስጠይቅ እያየ እንዳይፈነክቱ መሬት አንሶ አንሶ አንድ ሺህ ካሬ ገብቶ ነበር። መሬት አንድ ሺህ ካሬ አባቶቻችን ሲወስዱ እየተነጫነጩ እኮ ነው። እቺ ምን ላረጋት ነው? አንድ ሺህ ካሬ ምን ያደርግልኛል? ስንት ክፍል ልሰራ ነው እያሉ ማለት ነው። ከዛ አንሶ 500 ካሬ ገባ። ከዛ 250 ካሬ ገባ። ከዛ 150 ገባ። ከዛ 140 ገባ። ከዛ 105 ገባ። አሁን አዲስ አበባ በሪያርዶ ትልቅ የቤት ምርቃት አለ ብሎ ይጠራል። 72 ካሬ አሁን ወደፊት በዚሁ ከቀጠለ ታውቃለህ፣ መሬት ይደርሰናል። 0.8 ሚሊም ካሬ ይደርሰናል። እና መሬት አለ ቆመበታል። የት አለ መረጥ? ይኸው እንዲህ ካልክ ሰው ግቢ ነው የምገባው። ስራ ስትሄድ ኢቫንጋድ እየጨፈርክ ነው። በይ ስርጉጥዬ ሄጃለሁ። ግን 0.8 ሚሊ ካሬም ቢሆን የገበሬ ልጅ ባንሆንም ቢሰተን ደስ ይለናል። የወሰዳችሁ አታጨብጭቡ። አሁን አንድ ደላላ አለኝ አስፈርና ሁሌ ሲያገኘኝ ሁለት ሶስት አመድ ይቀበለኛል። ከዛ አንድ ቀን የምትገርም መኪና እየነዳ ነው ሸኘኝ እኔንና እየሸኘኝ ስንት ነች አልኩት። እንዴ እሽዬ አትሸጥም የኔ ነች ነቻል። አዎ እሽዬ የገበሬ ልጅ ሆንኩ እኮ አለኝ። እንዴ ከመቼ ወዲህ አባትህ አንበሳ ግቢ ትኬት ቆራጭ አይደሉ እንዴ አልኩት። አይ በአባቴ አይደለም እሺ በአያቴ ነው። አያትህ አንበሳ ቶቢስ 30 ዓመት ነድተው ጡረታ ወጥተው እቤት ተኝተው እናቄል እንዴ እኮ እሳቸው የገበሬ ልጅ ናቸዋል። ቀን ሳያነሳሽ እድልሽ ሲቀና ማለት ነው ካሬ በብሉቱዝ ራሱ የገበሬ ልጅ ትሆኛለሽ። ቀረቀት አሁን እኔ ጥያቄ ማለት ነው እዚህ ውስጥ አብዛኛው መቼም የቢሾፍቱ ሰው ነው ብዬ አስባለሁ። የቢሾፍቱ ልጆች እስኪ አጨብጭቡ። የደብረ ቢሾፍቱ መጀመሪያ ስትቆረቆር ከተማ ነበረች ወይስ ገጠር ነበረች? ድሮ ገጠር አይደል? ያኔ ሰው በምንድን ነው የሚተዳደረው? በግብርና ነው አይደል? ስለዚህ ከርቀት ስቦ ማምጣት ከተቻለ ድፍን የቢሾፍቱ ልጅም የምን ልጅ ነው? እኛንም አትርሱን። እኔ ያው ማዝነው በመንግስት አይደለም፣ በአባቴ ነው ማዝነው። እናቴ ትሙት አባቴ እኮ የክፍለ ሀገር ሰው እኮ ነው። ትክክለኛ የገበሬ ልጅ እኮ ነው፣ ክፍለ ሀገር እያለ ማለት ነው። አዲስ አበባ መጥቶ 30 ዓመት ሲቪል አቪዬሽን ከሚሰራ 30 እግር አቮካዶ ተክሎ ስንዴ ቢዘራ ኢማጅን አባቴ ማለት ነው። የእሱ ግብርና ለመበልጸግ ባይመቸው እንኳን ብልጽግና ለገበሬ የሚመችበት ዘመን እስኪመጣ ቢታገስ ምን አለበት? አባቴን ያስበላኝ እኔ ችግር የለም። አሁን መሬቱ የት ሄደ ሲባል ለገበሬ ሊሰጠ ነው ነው የሚሉት። ፖለቲከኛና ካድሬ ቤቱ በምን ተሞልቷል? በካርታ የገበሬ ልጅ በ four ተመርቆ ስራ አጥቶ ምን ሆኗል? ከርዳታ ብብቱ CV በ CV ነው። ይኸው marketing አርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ ዲግሪ አለኝ። ከፈለክ ደግሞ ሪፍት ቫሊ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ accounting ዲፕሎማ አለኝ። ካስፈለገ ደግሞ ቁጭ ከምል ብዬ ሆቴልና ቱሪዝም ተምሬያለሁ። ሰርተፍኬት አለኝ። የሚገርም የኔ ለየት የሚያደርገው የሶስቱም ሲወሲ አለኝ ይላል እና ከፈለክ እኔ መንጃ ፈቃድ ላውጣ ላውጣ ላውጣ ሹፍርና ፈልግልኝ ላውጣ በቃ ላውጣ። ፖለቲከኛና ካድሬ መኪናው ካርታ በካርታ ነው። መንገደር 500 ካሬ ምን መሰለ G plus two ቤት አለኝ። በጣም የሚገርም 20 ሚሊዮን ከባስት ደግሞ 1000 ካሬ አለኝ። 200 ሺህ ብር የሚከራይ ቤት ላይ ያለው ወጥፍ ካርግ መጋዘን መስሪያ 5000 ካሬ መሬት አለኝ። ምንድን ነው የምትፈልገው አንተ? አዲስ ካርታ ላውጣ ላውጣ ላውጣ። ገበሬና ካድሬ ተምታታብን። ያክስቴ ልጅ እዚህ ደብረ ዘይት ነው የምንኖረው። እናቷ ገበሬ ነች። እሷ ምንድን ነች? ከተወለደች 37 ዓመቷ ነው። ከተመረቀች 16 ዓመቷ ነው። ከተደራጀች 14 ዓመቷ ነው። ስራ ወፍ የለም። ጾም ከጀመረች አንድ ዓመቷ ነው። ሱባኤ ገብታ አልወጣም ማለች። በነገራችን ላይ ፖለቲከኛ ታውቃለህ፣ ለነፍስ ብለህ እንድጾም አይፈልግም። ብዙ ጊዜ እንጹም ብንል እኮ አበረታቱን። እነሱ ሲታሰሩ የረሃብ አድማ እንድንመታ ግን ይፈልጋሉ። አንበላም ይልሃል። ከዛ አንተም አዎ አንበላም ትላለህ። እሱ በዶክተር ተከቦ ነው፣ አንተ በችግር ተከበ ነው። ጉዳት ስላለብህ በአምስተኛው ቀን ታሸልባለህ። እሱ በስድስተኛው ቀን መንግስት ሽማግሌ ላከብን ብሎ ቅልጥም መምጠጥ ይጀምራል። ምን እናርግ እባክህ እንደው ሽማግሌ ልከውብን ምን ይሻላል ስማ ፖለቲከኛ በጣም የሚገርመኝ ማለት ነው። ለእነሱ ሲባል አንድ ላይ ሰላማዊ ሰልፍ እንድንወጣ ይፈልጋሉ። እኛ አንድ እንድንሆን ግን አይፈልጉም። አንድ ላይ ከሰላማዊ ሰልፍ እንድንመለስ ራሱ አይፈልጉም። እያሯሯጡን ቤት አብረን ተመልሰን አናውቅም እኮ ኦሮግ አንቺ አሁን ማለት ነው ከሽሮ ሜዳ አብዮት አደባባይ ሰልፍ ለመውጣት ማለት ነው በስነ ስርዓት ከነ ሳምሪ ጋር ቤቲ አራት ኪሎ ጋር ጠብቂኝ፣ በቃ ደውይልኝ። እስቲ ቆይ ሰልፊ ናግባ፣ ባርች ናግባ፣ ሰልፊ ማስቲካ አለ በሸራተን አድርገን በሮሚና በአምባሳደር አብዮት አደባባይ ትሄጃለሽ አይደል? ከዛ ሰልፉ ሲያልቅ ምን እንደተፈጠረ አይታወቅም። በሜክሲኮ በሳር ቤት በጀሞአንድ በጀሞለት በጀሞሶስት በፉሪ ኬንቴሪ ሰበት ገብተሽ አዲስ የፈለቀ ጠበል አለ ተጠምቀሽ አምስት ቀን እማ የአገሩ ተረጋግቷል ሰላም ነው ብለሽ ደውለሽ ነው የምትመጪው። ሄድሽበት ልትመጪ ፖለቲከኛ ሲጀምር በቃ በአብዛኛው ጊዜ ማለት ነው እኛ አንድ እንድንሆን አይፈልጉም። ለምንድን ነው የሚደብራቸው የሚለውን እያጣራው ነበር። እኛ አንድ ስንሆን ለምንድን ነው የሚደብራቸው? check ሳረግ ለካ ደብሯቸው አይደለም ስለማያዋጣ ነው። ፖለቲከኛ ሲጀምር በቃ እኛ አንድ እንድንሆን አይፈልጉም። ገብቷል? ምን ማለት መሰለ? አሁን ለምሳሌ ወዳጄ ስም ማን ነው? ጸጋው ልደታችሁ ነው ከሚስት ጋር አንድ አይን የለበሳችሁት በጣም ነው የሚያምረው። አሪፍ ነው አባት፣ ይመቻችሁ። የት እንዳሰፋው ትነግረኛለህ። የሚገርም ነው ጸጋው አንተ አሁን ያደክበት ሰፈር ያሳደጉ እናት፣ አክስት፣ አጎት፣ የሰፈር ሰዎች አሉ አይደል? ሱቅ ከፍተ አንድ ኪሎ ስኳር በአንድ ብር ብትሸጥላቸው ደስ አይልም? ግን ትሸጣለህ? አይሸጥም። አያዋጣም አይደል? አየህ፣ አንዳንድ ነገር ደስ ይላል፣ ግን አያዋጣም። <laughs> አያዋጣም። ስለዚህ ፖለቲከኛም አንድ ብንሆን እኮ ደስ ይላቸዋል እኮ አቤት ሲወዱን እኮ በጣም በጣም እኮ ነው የሚወዱን፣ ግን አያዋጣም። brother አያዋጣም። የኢትዮጵያ ህዝብ እንኳን አንድ ሆኖ ተከፋፍሎ መች አሉት። ከባድ ህዝብ እኮ ነው ይሄ ህዝብ አንድ ሊሆን ሩ ጉድፋ ለምሳሌ እኛ አንድ ብንሆን ማለት ነው ፎቅ እሰራላችኋለሁ ብሎ ያፈረሰብንን ሰፈር አረም ሲወራው ኮብልስቶን ይዘን የት አለ ፎቁ ብለን ቤቱን እንወረዋለን። ገባሽ? ይሄ አስፋልት እሰራላችኋለሁ ብሎ ሰፈሩን እንደ ፍልፈል ቆፍሮ ቆፍሮ ድራሹ ሲጠፋ ኮብልና ቀሽር ጓንዴና ምንሽር ይዘን ቤቱ ድረስ ሄደን እግዚአብሔር ይስጥልን። እንዴት ዋላችሁ? እናንተ ባመቻቻችሁት እድል የሰፈራችን ወጣቶች ግማሹ አይነ ስውር፣ ግማሹ ባለ አንድ እግር፣ በአጭር ጊዜ የአካል ጉዳተኞ የማህበር አቋቁመን አምስት ሺህ አባላት አፍርተናል። እኔም እኮ እንዲህ አልነበርኩም፣ የድሉ ተጠቃሚ ሆኜ ነው። እንደው እስቲ ይህንን ባለስልጣን በ24 ሰዓት ውስጥ ስጡንና እንሸልመው። ህዝብ አንድ ሲሆን አስመራሪ የኑሮ ውድነት ተጭኖበት ሲርበው እጁ ሙልጭ አርጎ ታጥቦ እንዲህ እንዲህ እንዲህ እንዲህ እንዲህ አርጎን ነበር አይደል? አንድ ሰሞን እንዲህ አርጎን ነበር እኮ እዚህ ድረስ ነበር የምንታጠበው። ያው የሚበላ የለም። እዚህ ድረስ ነበር የምንታጠበው። አንተ ግን ዝም ብዬ ሳይ ሳትታጠብ ነው የምትበላው አይደል? ለዛሬ ከሳው ይወል ብላ አባቴ ግን ታጥበ ብላ። የዓለም የእጅ መታጠብ ቀን ሲከበር በአመት አንዴ ነው የምታጠበው። Lifebuoy በነፃ ለመቀበል እና ህዝብ ያው አስመራሪ የኑሮ ውድነት ተጭኖበት ሲርበው እጁን ሙልጭ አድርጎ ታጥቦ መሪውን ይበላል። አፍሪካ ውስጥ ህዝብ ነው ወይስ ግለሰብ ነው የሚፈራው? ግለሰብ እኮ ነው አባቴ። አሁን አንተ ማለት ነው የአዲስ አበባ ሰው ነው ባሌ አረ ከባሌ ነው የመጣው። እስቲ አጨብጭቡ። የሚገርም ነው። እሷ ባሌ ብትል አንተን ይመስለኝ ነበር። አንተ ስላልክ ሀገሩን ነው ይሁን። አሁን አንተ ድፍን የባሌ ህዝብ ከሚጠላህና ከንቲባው ከሚጠላህ ማንን የምትፈራው? በቃ ቆይ ቆይ ተው አትመልስልኝ፣ ችግር የለም ተመልሰህ ትሄድን ይቅር አትመልስልኝ አባቴ፣ risk ውስጥ እንዳልከት እንዴ። እንኳን ከንቲባ የቀበሌ ሊቀመንበር ስልጣኑ ስልጣን ነው እንዴ ተው ሊቀመንበርማ ንጉስ ነው። ተው ሊቀመንበር ደንብ አስከባሪ ደንብ አስከባሪ አዲስ አበባ ላይ በጠራራ ፀሐይ ይሄም በሚያህል የባህር ዛፍ ፍልጥ ከልደታ እስከ ኡራኤል ያሯሩጣል። ህንድ ፊልም የሚቀረጽ ነው የሚመስለው። ሰውም ለምዶት ዞር ብሎ አያይህም። በቃ ዝም ብሎ ነው የሚሄደው ሰው። አንተ እኮ እያልክ እየሮጥክ ነው። ሰው ዝም ብሎ ነው የሚሄደው። ያሯሩጣል። ቢያገኝ ምን ሊያደርግ ነው? እንደው እንዲህ ወደ ሰማይ ይዞ ነው የሚሮጠው። ኧረ መድኃኔዓለም አንተ አዲስ አበባ ላይ ወለ አንተ ወንድ ነህ እናትህ ወልዳሃለች ሜክሲኮ ጋር ማለት ነው ሰው ቀጥረ እየጠበክ ነው እና በጣም ሞቆሃል ልብስህን አውልቀ እንደዚህ ይዘ ተንጎራደድ እስኪ አንተ ወንድ ነህ እናት ወልዳሃለች ሜክሲኮ ጋር እስኪ እንደዚህ እንደዚህ እንደዚህ ይዘህ እስኪ ተንቀሳቀስ አባቴ እውነቴን ነው የምልህ የኢትዮጵያ ጀግና አንተ ነህ ከርቀት አንድ ደንብ ያያል አንተም ትዘጋጃለህ። አለ አለ የት አለ ሄዷ። ውይ ደቡብ ሱዳን እንደዚህ ይሞቃል። አምስት መኪና ነው የሳተኝ። ላቤ ደግሞ ካልሲዬ ውስጥ ገብቷል። ምን ያደርጋል እዚህ ያው በአዲስ አበባ ካልኩሌሽን በየት በየት እንደሮጥኩ ልንገራችሁ። ቡና ለቀማ ሰርቼ ነው የመጣሁት። <laughs> አምስት አመት ቆይተን ነው የምመጣው ጅማ ገብተህ። መቼ ነው የወጣው ስባ ያኔ የሆነ ጥቁር ደንባባ አሯኝ ትላል። <laughs> የሚገርማችሁ ረጅም አመት አንድ ሰፈር የሆነ ማህበረሰብ ሲያዩ አይመቻቸውም ፖለቲከኞች አይመቻቸው ቡና እንኳን አብረን ስንጠጣ ደስ አይላቸውም። እነሱን የምናመን ይመስላቸው ነገሩ። እኛም ያው ካፋችን አይጠፉም። ስላስገድደው ታዲያ በምን ደበር ግን ለዛ ነው አሁን ረጅም ዓመት አንድ ሰፈር የኖረ ማህበረሰብ ሲያዩ አንዱን ጀሞ አንዱን ጀሞ ኬንያታ የሚልኩት በልማት ሰበብ። የልማት ተነሽ ተብሎ የልማት ተቀማጭ የለም እዚህ ሀገር፣ ተነሽ ብቻ ነው። ሲቀመጥ አላየንም፣ ያው ይነሳል፣ አይቀመጥም፣ አየር ላይ ነውና ፖለቲከኛ እኛ አንድ ከሆንን በጣም ችግር ውስጥ ነው የሚገባው። በጣም ለምንድን ነው መከፋፈልን የምትመርጡት ሲባል ኢትዮጵያ እንዳትፈርስ ይመቸው። እኔ አሁን ጥያቄ ለሃይማኖት መሪስ የሚያዋጣው ምንድን ነው? ኢትዮጵያ እሺ፣ ጀምረሃል ወይስ ልጀምር? ምንድን ነው ጫማ ነው ልቷ ያለው? እሺ፣ ኢትዮጵያ እንዳትፈርስ እኛ እርስ በርስ ብንፈሳፈስ፣ እዛ ሰልፉ አንድ ነው። አባቴ ትገናኛለህ እዛ ሰልፍ ላይ እዛ እሳቱ ጋር አቤት አቤት አቤት ደስ ሲል ሰልፉ አንድ ነው። እንዲህ ቀጥ ያለ ሰልፍ ነው። ደስ የሚለው ፖለቲከኛም ይመጣል እዛ፣ ዝነኛውም ይመጣል፣ ሀብታሙም፣ ደሃውም፣ ቆንጆዋም፣ ወገበ ቀጭኗም፣ ወገበ ሁሉ ይመጣል። የሚገርመው ፖለቲከኛ እዛ ራሱ አይፋታም፣ ይጀነጅናል እስከ መጨረሻው ሰዓት ተስፋ አይቆርጥም። ታውቃለህ፣ ሰልፉ ላይ ማለት ነው። አባቴ ያው እኛ እንደዚህ መሆኑን ብናቅ ኮንዶሚኒየም የምንሰጣችሁ አላወቅንም እኮ ያኔ እኮ ልጅነት ነው አባቴ፣ አለማወቅ ነው። እና በቃ እንትን በይ ይኸውልሽ፣ አብልቷችኋል ወይ ከተባለ አዎ በይ። <laughs> አይተሻል አይደል አንቺ ባበይም በቲቪ አይተሻለ። ኮሮና ዱቄት፣ ዶሮ፣ ዘይት ስንሸጥ አላየሽ? ማን ነው ስንሰጥ አላየሽም? በቃ ላሽ በያረዳለች እዛ። እንደው እግዚአብሔር ልፋታችንን ቆጥሮልን ሲወል ከገባን እዚህ ዓለም ላይ ውድ የሆኑብን ሰዎች በሙሉ ታገኛቸዋለሽ እዛ። ውድ አሁን ለምሳሌ ቢዮንሴን አሁን እዚህ ምድር ላይ እንዴት ነው ታገኛቻለሽ? እዛ አለች shake እያደረገች famous famous ሰዎች celebrity ፖለቲ እንዳነዛ ጨቅ ነው አባቴ። ዞር ስትል እኔ ነኝ እንዴ ድንቅ ልጆች አንቺ ያራዳ <laughs> ልጅ በናት ያቺ ያቺ ጩጬ በናት ያቺ መላጣዋ ጩጬ በናት የሶስት አመቷ ማኖ ስማ ማን ዜማ ዜማ <laughs> የታለች? እሷ እዚህ ምን ታደርጋለች? እዛ ከመላእክቱ ጋር ዜማ ጀምራለች። እዚህ ሰዓት ውስጥ እንዴ አንቺ ራሱ ግን እንዴት መጣሽ? እዛ በጎ አድራጎት ምናምን ተፍ ተፍ እዛ ኢትዮጵያዊነት ምናምን እያልሽ ትሰክሽ ነን እንዴት እዚህ መጣሽ? ምን ዋጋ አለው? ያው እሱ ከካሜራ ጀርባ ያለውንም ያያል። ለዛ ነው አባት ከኋላም ያያል። ነው ዛሬ ቪአይፒው ጨቅ ብሏል። አንተ ግርግሩ መሪዎቻችን እየገቡ ነው። አብረን እኮ ነው የምንገባው። ከዛ ቢዮንሴ ትመጣለች። እሺ ይ oh my God እንዴ አንተ አሁን ወጋኛ አይደል እንዴ? ረፍት ስጠኝ እንጂ ሌዲ ጋጋ አለች፣ እዛ ጋር ማይክል አለ፣ ሁሉንም አትወጋም። እኔም ብቻ እሺ ያ እንዴ ላናግር፣ በእናትህ በጣም እሺ እኔ ምል በጣም ማለት ነው በቃ በጣም የገረመኝ ነገር እኔ እናንተ ሀገር ስንት የሃይማኖት መምህራን አሉ፣ አባቶች አሉ፣ ምናምን ነገር እንትን የሚለው ነገር በጣም ብዙ ትምህርት ይሰጣል። ያኔ እንዴት እናንተ እዚህ ገሃነም ትመጣላችሁ? እዛ የሚያስተምሯችሁን አሰሙም ነበር አለችኝ ቢዮንሴ። አይ ቢዮንሴ፣ አይ ቢዮንሴ፣ ያኔ ሲያስተምሩን የሰማናቸው እንዳለ አብረውን እዚህ እኮ ናቸው። አታይም እንዴ የለበሱት? ባይሆን ያኔ ሲያስተምሩን አልሰማ ያልናቸው በሙሉ ገነት ናቸው። አየሻቸው? እኛ በጣም የሚገርመኝ ነገር እኔ እንደ ህዝብ ማለት ነው ለእኛ ብዙ ጊዜ ፈረንጅ ሲባል ኃጢአተኛ ነው። ይሄ አሜሪካ፣ አውሮፓ ምናምን ኧረ እንዳለ ጭራሽ በጣም በልቃጦች እንትን ስርዓት አያውቁ ወግ አያውቁ እንዳለ በቃ ኢሉሚናቲ ምናምን ናቸው። ሰው ከዝንጀሮ ነው የመጣው ምናምን ነው የሚሉት እንዳለ በቃ እኛስ እንጂ እኛ የሺህ ሀገር የጻድቃን የቅዱሳን የእመቤታችን የአስራት ሀገር ኢትዮጵያ እኛ ምንድነን? ምንድነን ምንድን የግድ ሶስት ማዕዘን ስላልሳልን ነው እንዴ? ሰው ከነነፍሱ በሳት አቃጥረናል። አስክሬውን ቆራርጠናል። ነፍሰ ጡር ገለናል። በአደባባይ ሰቅለናል። ቤተ መቅደስና መስጊድ በሳት ብው አድርገን አቃጥለናል። ምንድን ነን? እኔ ግራ ገባኝ እኮ መንፈሳዊ ነን? ዓለማዊ ነን? የቱ ጋር ነን? ቃሉን እኮ እንደኛ የሚያውቅ የለም ታውቃላችሁ። እንደኛም ከወንድሙ የተጋደለ የለም። ነገሩ ሆነና የተገላቢጦሽ አህያ ወደ ቤት ውሻ ወደ ግጦሽ የሚባል ነገር አለ። የመጨረሻ ተምታቶብን ማለት ነው። ሚና ተቀያይረን በዚህ ፖለቲከኛው ወንድማማች ጳጳሳት መሃል ሽምግልና ገብቼ ላስታርቅ ይላል። በዚህ የሃይማኖት መሪው ለወንድማማች ጦርነት ሰራዊት ባርኮ ይሸኛል እንዴ! አንድ የሃይማኖት አባት የሚጠሏችሁን ውደዱ፣ ለሚያሳድዷችሁ ጸልዩ እያለ በሙስሊሙም ፍቅርን እየሰበከ የኖረ የሃይማኖት አባት ከወንድሙ ጋር ሊዋጋ የሚሄድን ሰራዊት እንዲሁ ምን ብሎ ባርኮ ሊሸኝ ነው? እናንተ ምን ብሎ ነው ቡራኬ የሚሰጠው? መቼም የሚያደርጉትን አያውቁምና እንዳትፈሯቸው። ሊል ነው። ከዚህም ከመሃል ሀገር ሰራዊቱ በድል ተመለሱ ተብሎ ተባርኮ ከተሸኘ እዛም የሃይማኖት አባት አለ ብራዘር። እዛም ወደ መሃል ሀገር በድል ተመለሱ ተብሎ ከተሸኘ ቡራኬ ለቡራኬ ፋይት፣ የብሩካን ጦርነት ሊሆን ነው። ለፍቅር የሞተ ፍቅር የሚገዛው አምላክ እንዲህ ከላይ ሆኖ ሲያየን እንደው ምን ተሰምቶት ይሆን? እርግጥ ያው በጦርነቱ ሰዓት በጸሎት በምህላ ህዝባቸውን ከእልቂት ያዳኑ በሁሉም ሰራዊት ፊት እግዚአብሔር ሞገስ ሰጥቷቸው እየሸመገሉ የታሰረ ያስፈቱ፣ የተወሰደ ንብረት ያስመለሱ፣ የሞተውን ያስቀበሩ፣ ፖለቲከኛ ከተማ ጥሎ ሲሸሽ ቀጥ አድርገው አገር የመሩ ብዙ ጀግና የሃይማኖት አባቶች ሰጥቶናል እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ነገሩ እነሱ ምን ያድርጉ ግራ ገባቸው እኮ መንግስት ይወቅሳቸዋል። ለምን ጦርነት አታስጀምሩ ለምን አትባርኩም ብሎ መጀመሪያ ይወቅሳቸዋል። ከዛ ከተባረኩ በኋላ ደግሞ እንደው አንድ እንኳን የሚያስታርቅ ሃይማኖት አባት ይጥፋ ይልና <laughs> ግራ ገባቸው፣ ተምታታባቸው። ያው መንግስት ይወቅሰን የለ ይወቅሰ እንዴ መንግስት በጣም እኮ ነው የሚዋቀሰው። መጀመሪያ አሁን ለምሳሌ እኛ መንግስትዬ እስረኛ ፍታልን ብንል ይፈታል አይፈታም። ይኸውልሽ ባንዲራ ኤምባሲ በር ላይ እንዲህ ስታውለበልቢ ውለሽ ማለት ነው። መጨረሻ ላይ የስራ ልምድ ጽፎልሽ አውለብላቢ ትቀጠር ያለሽ እንጂ አይፈታም። ከዛ በራሱ schedule በራሱ መርሃ ግብር ሲወስን መንግስት ይመጣና ሰበር ዜና በራሱ መርሃ ግብር ሲወስን መንግስት ይመጣና ሰበር ዜና የህዝብን ጥያቄ ለማክበርና ለብሔራዊ መግባባት ሲባል ህዝብ እንዲደሰት በሚል ሰላምም ለማምጣት ሲባል በቁጥጥር ስር የነበሩት እስረኞች ተፈተዋል ይላል። ከዛ መንግስት ከጭ ብሎ ይገባና እንዴ ይሄ ህዝብ ምን አርጉ ነው የሚለው? እስረኛ ፍቱልን አላችሁ፣ ፈታን። አንዳንዴ ትላንት ያወራነውንም ባንረሳ ጥሩ ነው። ወጥ ነው እንደው መንግስት ነው ወይ እንትን ዳቦ በሙዝ ምናምን ከምትቸገር ለ120 ሚሊዮን ሰው ዝም ብለህ ለምን ጥጡ አትገዛልንም? ሮጥ ወይ የእንጀራ እናት አፋችን ላይ አድርጉልንና ስናወራ እንነቅሏለን። ደህና ነህ አባቴ? ጋሽ ግሩም እንዴት ውሏል? ኧረ ተው፣ ትልልቅ ሰዎች ነን። ኧረ ተው እንዴ! በየሱቁ ቆመን ዳይፐር ስንገዛ ለእኛ መስሏቸው ነው እንዴ? ብዙ ነገር እኮ እኛ ጠይቀን ተደርጎልን አያውቅም እኮ። መንግስት በራሱ ሂሳብ ታውቃለህ፣ የሚገርም ስራ ይሰራል። ከዛ ኃይለኛ ተቃውሞ ሲገጥመው ከኛ እኩል ይደነግጣል። አሪፍ ነው፣ አሪፍ ነው። እዚህ ጋር ግቡ። አሁን ብዙ ስራ ተሰርቷል ታውቃለህ። ግን እኔ አብዛኛውን እኛ ጠይቀናል። ለምሳሌ እንጦጦ ፓርክ የተሰራው ልጆቻችንን የምናጫውትበት አጣን። የቃተኛን ድርቆሽ ፍርፍር ተራራ ላይ መብላት አማርን ብለን እኛ ጠይቀናል። ግብዳ ላይብረሪ አዲስ አበባ ላይ የተሰራው እኛ እኮ ማንበብ እንወዳለን፣ ግን ቦታ አተን ነው ብለን ነው። ወዳጅነት አደባባይ የተሰራው ሙሽሮች ፎቶ መነሻ ቦታ አጣን ብለው ነው። በነገራችን ላይ የአዲስ አበባ ሙሽሮች ግን ምቀኛ ናቸው እንዴ? ለምንድን ነው ገብታችሁ ፎቶ የማትነሱት? አሁንም ሸራተን ግንብ ስር ነው አንተ የሚነሱት ተደርድረው። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ምንድን ነው እንዴ? ከዚህ በላይ መንግስት ምን ያርግሽ? ማለት አበባ ተከለ ተነሱ አለ። ካሜራማን ይቅጠርልሽ። ምንድን ነው የፈለግሽው? አልገባኝም። አይ serious በእውነት አበባ ነው ግርግዳ ነው የምትወጂው። እንዴ መንግስት ስማ ማለት የመጨረሻ በቃ ለማበረታታት ብሎ አብሮ ተነሳ። ከዚህ በላይ ምን ያርግ? አረ ነውር ነው እናንተ እንዴ ነውር ነው። እውነት ይደብራል በጣም ምን አለ ገባ ብለሽ ቀጭ አንድ ሆድ እኛ ታውቃላችሁ ብዙ ልማት ሲሰራ እንኳን ልንጠይቅ ወይ ተቃውሞ ወይ ተቃውሞ ስንቃወም እኛ አይን የለንም ታውቃለህ። መድኃኒዓለም ውይ በጣም ባይዘው የአፍሪካ ዋንጫ ካለ እንዳያልፈን የተቃውሞ እንወስዳለን በእርግጠኝነት። የኢትዮጵያ ህዝብ ይቃወማል፣ አይገልጸውም። ይቃወማል፣ ይቃወማል። ምሳ ብላ እና ነው እንዴ? እሺ ነው እንጂ ይቃወማል። ምንም ነገር በቃ ምንም እንዴ አሁን ወዳጅነት አደባባይ ሲሰራ የነበረ ተቃውሞ ትዝ ይላችኋል? ይሄ ውሃው ወደ ላይ ፍሽ እንትን የሚደንሰው እኔ በእርግጥ በጥላሁን ዘፈን ይደንሳል አሉ አልመጣልኝም እስካሁን። rhythም ኡ ግን ይደንሳል። እሱ ሲሰራ የነበረ ተቃውሞ ህዝብ እየተራበ ህዝብ እየተራበ እየተጠማ እዚህ ውሃ ይደንሳል። ህዝብ እየተጠማ አንፈልግም አንፈልግም ህዝብ እየተጠማ ሲል የነበረው ሰውዬ ማለት ነው። ልክ የምርቃቱ ቀን ከልጆቹ ጋር መጥቶ ይደንሳል አብሮ ከውሃው ጋር። እስኪ አስገቢ ለቲክቶክ እስቲ live እንትን ስልኩን ለሰው ስጪና አንቺም ግቢ ነይ ነይ ግቢ። አንቺም ስልኩን ለሰው ስጪና አንተ አብ rhythm አታበላሽ። እንደ ውሃው እንደ ውሃው እኔ በጣም ማለት ነው ይሄ መልካም ነገር ሲሰራ ከመሬት ተነስታችሁ ለምትቃወሙ ሰዎች መንግስቱ ናችሁ እዩት ነው የምለው። እንደው ያሳያችሁ። ያው መንግስት እኛ ባንጠይቅም የመከላከያ ሚኒስቴር ህንፃን ጽድት አድርጎ አድሶልናል። ብዙ አስፋልቶች የተጀመሩ አስፋልቶች እየጨረሰልን ነው። ቸርቸር ጎዳና ተሰርተዋል። ቅድም እንዳልነው ዩኒቲ ፓርክ፣ ሸገር ፓርክ፣ አይሲቲ ፓርክ ፓርክ ይበዛል። እንትን ጨበራ ጩርጩራ ፓርክ ጨበራ ጩርጩራውን ታውቂያለሽ? ድሮ ወንጪ፣ በጣም ብዙ ነገር እኛ ባንጠይቅም ጽድት አድርጎ ስለሰራው እናመሰግናል። ያው <laughs> እኛ እንኳን ልንጠይቅ ተቃውሟችንም መከራ ነው። መንግስት ግን ደስ የሚለው ባህሪውም መሰለ ስትቃወመው ይብስበታል። እልህ ይዘዋል። ጽድት አድርጎ ነው የሚጨርሰው። እንዲህ እንዲህ ከተውለበለብክ ወይኔ ባንዲራው ያውለበልባል አስመርቆ። የሚገርም ማለት ነው። ወዲያው ነው የሚጨርሰው አይደል? አሁን እኛ አንፈልግም ያልነውን ነገር ሰርቶ እየጨረሰብን ተቸግረናል አይደል? አይ ከዚህ በኋላ ግን ማለት ነው ቅረጸኝ። ከዚህ በኋላ ግን መንግስት እንደ እስከ ዛሬው ብቻ ተቃውሞው ዝም ይሉኛል ብለህ ካሰብክ ተሳስተሃል። ትዕግስትም ሲበዛ ቆይ አታጨብጭብ። አንተ ደግሞ ትዕግስት ምን ሊያስበላ ይሉን ዲያሎጉን ልጨርስ ምን ለማለት ፈልገህ ነው? ጃፋር ቅድም ደህና ቦታ ታጨበጭብም፣ እዚህ ጋር ታጨበጭባል። በደንብ ፎቶውን አንሳልኝ፣ አብረን ነው የምንገባው። እሺ አሁን እኛ አንፈልግም ያልነውን ነገር ሰርቶ እየጨረሰብን ተቸግረናል አይደል? ከዚህ በኋላ ግን መንግስት እንደ እስከ ዛሬው ብቻ ተቃውሞ ዝም ይሉኛል ብለህ ካሰብክ ተሳስተሃል፣ ተሳስተሃል። ትዕግስትም ሲበዛ ይመራል። ልክ አለው። ከዚህ በኋላ ማለት ነው ከዚህ በኋላ ለእያንዳንዳችን ኮንዶሚኒየም እሰጣለሁ በልና ደም እንፋሰሳታለን። በቃ አንፈልግም። ዘይት በቅናሽ የሚያመርት ፋብሪካ በየከተማው ተክላለሁ በልና ወይ አንተ ትኖራለህ ወይ እኛ እንኖራለን። በቃ ኮንዶሚኒየም ትፈልጋላችሁ? ትፈልጋላችሁ? ሰምታላል መንግስት፣ አንፈልግም። እሺ አሁን የምታደርገውን እናያለን። ውስጥ እስቲ በኪራይ ቤት የምትኖሩ ብቻ አጨብጭቡ። ቆይ ቆይ ቆይ ቆይ እንዴ በኪራይ ቤቶች አይደለም ያልኩት፣ ተከራይታችሁ እየከፈላችሁ በኪራይ የራሳችሁ ቤት የሌላችሁ ኮንዶሚኒየሙን ለማን የሰጡት? ይሄ ሁሉ ሰው ቤት የለውም። ትተውት በቃ እኛ ድሮም ቤታችን በሰማይ ነው። ተቃወምኩ። አንዱ አክቲቪስት ምን ብሎ ፖሰተ? እንኳን ቤተ እግዚአብሔር ኮንዶሚኒየም የገብረ እግዚአብሔር ከሚባልበት ዘመን ቤት ለምቦሳ ኮንዶሚኒየም የቶሎሳ ወደሚባልበት ዘመን በሰላም አሸጋገራችሁ ብሎ ፖሰተ። አታጨብጭቡ፣ ተው አታጨብጭቡ፣ ተው አታጨብጭቡ፣ ተው አታጨብጭቡ፣ ተው እኔ ተናግሬያለሁ። ምን ችግር ተው፣ ሳያልቅ አታጨብጭቡ። እኔ ግን እላለሁ ገብረ እግዚአብሔርና ኪሮስ ቶሎሳና ጫልቱ አሁንም ከኛ ጋር በኪራይ ቤት እየተንከራተቱ በስማቸው ባይነገድ ደስ ይለናል። አሁንም ቤት እግዚአብሔር ነው። ኮንዶሚኒየም ግን አይደርስም። brother፣ የካድሬና የካቢኔ ነው። እሺ እሺ። አሁን አንተ እንትን ስለሆንኩኝ ቋንቋ ስለቻልኩ ቋ ብለህ ትቀራለህ። አይደርስም። አዎ አሁን አዲስ የመጣው የ globalization እሳቤ ምንድነው? ይሄ ዘመናዊነቱ በጣም እየከፋ መጥቶ ሰዎች በጣም ራስ ወዳድ ሆነናል። አሁን አታስዋሹኝና እኔ ከንቲባ ሆኜ ብሾ brother ራሴን አላምነውም። አንተስ brother አሁን አንተ እንደው በቃ ብትሾም መጀመሪያ እውነት ለመናገር ከማን ነው የምትጀምረው? ከቤተሰብ አጨብጭቡለት። ያጨበጨብ ነው ለስራው ሳይሆን ለሀቀኝነቱ ነው። እንደዚህ እውነቱን ተናግረው ቢወስዱ እኮ ችግር የለውም። እውነ አንተን ነው የምንመርጠው። እሺ፣ ግን ከቤተሰብ ሌላ እንዳሰጥ፣ በቃ የቤተሰብ ብቻ። እሺ፣ ይኸውላችሁ አሁን እኛ ጽድቅን የምንፈልገው ሌሎች ሰዎች ጋር ነው። ሌሎች ሲሾሙ፣ ሌሎች ሲመረጡ፣ ሌሎች ሲነግዱ፣ ሌሎች መስሪያ ቤት ሲቀጠሩ እነሱ ለእኛ ጻድቅ እንዲሆኑ እንፈልጋለን። እኛ ቦታው ላይ ስንቀመጥ እግዚአብሔር ያውቀው ብዙ ጊዜ እኛ ኃጢአትን የምንጸየፈው እግዚአብሔርን ስለምንወደው እኮ አይደለም፣ እኛ ለመጠቀም እድሉን ስላላገኘን ነው። አሁን ለምሳሌ አንዳንዱ ሙስና ደናብር ሲገሸለጥ ማለት ነው ግድ የለም ግን እግዚአብሔር ያያል። እሱ ሲገሸልጥስ እግዚአብሔር አየኝ፣ አላህ አየኝ። ብዙ ጊዜ እንዳልኳችሁ ነው፣ ጽድቅን የምንፈልገው ሌሎች ሰዎች ጋር ነው። አሁን ለምሳሌ አንቺ ረጅም ቀሚስ ለብሰሽ ነጠላሽን አርገሽ ቤተ ክርስቲያን በምትመላለሽበት ወራት አጭር ቀሚስ ለብሰው በየማታው እንደው ሀብታም ለመጥበስ ጭፈራ ቤት ቂን ቂን የሚሉት ጓደኞችሽ በሙሉ እርኩስ ናቸው። እንደው ጥሎልሽ አንቺ አንድ ሀብታም ከጠበሽ ግን ባለትዳር ነው ቢባል ራሱ ልብሽ ይደነድናል። አረ ተይ የልጆች አባት ነው ስትባይ ድህነት ጆሮሽን በጣም ስላሳከከሽ ኩክሽ አሸዋ ግርፍ ወደ ውስጥ ተስኖ አሰሚም በቃ ድምፅ አይገባም። ተይ የልጆች አባት ነው ተይ ተይ እንዳትቀሰፊ ሲሉሽ ለእኔ ሲሆን ነው እንዴ ወንጌል የሚሰበከው? ይኸውልሽ <laughs> ቆይ ሲጀመር ይኸውልሽ እሱ የገዛልኝ ቅባት ነው ብታይ እንዴት አይነት ቅባት መሰለሽ! ውይ እስማ ደርቆ ነበር ጭንቅላቴ። ሲጀመር ይኸውልሽ ቆይ አንድ ነገር ልንገርሽ። ሲጀመር እሱ እኔ አንቺ ባትመጪም ከሚስቴ ጋር ከተለያየን ቆይተናል፣ አልጋ ከለየን ቆይተናል እና የኔና የሷ ጉዳይ አብቅቶለታል ብሎኛል። እንዴ አሁን ባለ ትዳር መሆኑን አላቅም አላልሽም እንዴ ታዬ ግን አንቺ ልጅ እንዳትቀሰፊ ሰው ሲጀመር ልሽ የራሱ ኑሮ ነው መኖር ያለበት አይደለም እንዴ በዛ ላይ ወንድምህ አይን ላይ ያለውን ስንጥር ከማውጣት በፊት አይን ላይ ያለውን ስልክ እንጨት ታውጣ ይላል እሺ እሺ እሱንም አንብቢው እሺ እንደውም እዚህ ጸጉር ቤት ሁለተኛ አልሰራም በጣም የሚገርመው እኛ ጽድቅ ማለት ነው ይላችሁ ይሄ ጽድቅ ንጽህና ምናምን እየበረረ መጥቶ ልክ እኛ ጋር ሲደርስ ፍሬን ይዞ ታጥፎ ይሄዳል አይገባም አናስገባም እሱ ክፍለ ከተማ ሲሄድ በሚገጥመው ሙስና ምርር የሚለው ሰውዬ ማለት ነው። በቃች ሀገር ሰው አጣች ማለት ነው። አይቻ ሀገር የሚለው ሰውዬ እሱ መብራት ኃይል ነው የሚሰራውና የተሰፋ እንጀራ ከምጣድ ሳይወጣ መብራት እያጠፋ ጉቦ ይቀበላል። የመብራት ኃይል ሙስና ደግሞ ለየት ያለ ነው። አቤት አቤት አቤት አቤት! እኔ ያጠናሁት ሁለት አይነት ነው፣ local ና international የሚባል አለ። የመብራት ኃይል ሙስና international ኡ ምንድን ነው? ውጭ ይሄዳሉ ትራንስፎርመር ሊገዙ ውጭ ይሄዳሉ ትራንስፎርመር ሊገዙ የበላይ አመራሮች፣ ባለሙያዎች ውጭ ሀገር ሄዳሉ። ጽድት ያለ ሆቴል አርፈው፣ ጽድት ያለ ምግብ በልተው፣ ጽድት ያለ ነገር ጠጥተው የማይረባ ትራንስፎርመር ገዝተው ይመጣሉ። ምን እንደሆነ እስካሁን አልታወቅም። ከዛ ከመቶ ዘጠናው አይሰራም ትራንስፎርመሩ። አስሯ ነች የምትሰራው። አስሯን ለመካፈል የሰፈር ሰው ይባጠሳል ማለት ነው። ሲስተም ውስጥ ካልገባሽ አይደርስሽም። እና ደስ የሚለው መብራት ኃይል ስትሰሪ እዛው ቢሮሽ ቁጭ ብለሽ ጣጣውን ይጨርሳል የሰፈሩ ሰው። ኮሚቴ አለ። ሁለት መዝገብ ይዘው ነው የሚዞሩት። እና በሰፈር ደግሞ አሉ በቃ የተለመዱ ሰዎች የሚሰበስቡ እኛ ሰፈር አቶ ጣሰው ይባላሉ። የእኛ ሰፈሩ ሰብሳቢ ብብታቸው ሁሌ ክላሰር አለ። ባይዙም እንደዚህ ነው የሚሉት፣ ስለለመዱት ማለት ነው። አወቀ አወቀ አወቀ እንደው ምን ላሃል እንዴት ላሃል አወቀ ጣሰው ምንድን ነው አለቀልን እኮ አለቀልን። የትራንስፎርመሩ ሰላሳ ሰላሳ ሺ ያኛው ደግሞ አምስት አምስት ሺ ነው የሚደርስብን። ምንድን ነው ያኛው ያኛው ነው አወቀ እያወቀ እንዳላወቀ ሰው እንዲያወቀ ምንድን ነው እኔ የማውቀው ነገር የለ ማስጨረሻው ነው። የምን ማስጨረሻ? እኛ ከምናልቅ ጉዳዩ ቢያልቅ አይሻልም? አወቀ ሚስቶቻችን G plus two ቤት በከሰል እያበሰ እኔ ምንም የማውቀው ነገር የለም። ጣስ አታነካካኝ። የማውቀው ነገር የለም። እዛው ራሳችሁ ጨርሱ። እኔ ድንቡሉ አልከፍልም። ምን ታረጋ አንተ? በከሰል ፍንጣሪ አንድ አይን አይነህ አልጠፋ ግድ የለም እኔ ድሮም የምትመቸኝ ሚስት ነች፣ ከእሷ ጋር ጨርሳለሁ እያለ ይላል። እስቲ እንደው ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ሙስና አልሰራም ብሎ በጣም በቃ ሙስና ባለመስራቴ ተመርምሬ መሸለም እችላለሁ የሚል ተቋም አለ? የለም አልክ አይደል? አንተ ነው ያልከው፣ እኔ አላልኩም። አሪፍ ነው። ኢንተርኔት ቤታችሁ ለማስገባት ብላችሁ ገመዱ አይሰራም፣ box የለም፣ እዚህ ሰፈር እንትኑ አልተረደም፣ ስልክ እንጨቱ አይደርስም ምናምን ተብላችሁ ሳትወዱ በግዳችሁ ሙስና ውስጥ የገባችሁ ሰዎች ያጨብጭቡ። እናንተን ነበር ሰብስቦ ማሰፍ። እርግጥ ነው መብራት ኃይልም ደግሞ የሚሰሩ አሉ። በጣም ታማኝ ቀን አገር አገልጋይ ሰላሳ ምናምን ዓመት በተቀደደ ጫማ ልጆቻቸውን እያስተማሩ በየበረሃው በየታወሩ ሲወጡ ኤሌክትሪክ እየያዛቸው አካላቸው የጎደለ ለእኛ ብርሃን ለመስጠት ብለው ህይወታቸው የጨለመባቸው ታማኝ አገልጋዮችን እናመስግናቸው። አሁን system ኡ በነገራችን ላይ ጉቦ ካልሰጠሽ የማትስተናገጅበት እየሆነ ነው። የትም የሃይማኖት ተቋማትን ይጨምራል። የትም system እንዴ ካልሰጠሽ አሁን ካልሰጠሽ አትስተናገጅም። ወደፊት ሰጠሽም አትስተናገጅም እናትዬ። አንቺ አምስት መቶ ሰጥተሽ አፍሽን ከፍተሽ ስትጠብቂ አንድ ሺህ ብር የሰጠው ተስተናግዶ ይወጣል። አሁን ወደፊት እኔ ዝም ብዬ ሳስበው ምን ይጀምራል መሰላችሁ? ጨረታ ይጀምራል። የሙስና ጨረታ ለመሰለ አንዳንዴ መስጠት ፈልገ ፈርታ አታውቅም። ፈርታ ታውቃለህ? አሁን እናንተን ለማስተናገድ አሁን ጨረታ እንጀምራለን። የሙስና ጨረታ ይጀምራል። የጠዋት የመታወቂያ ወረፋ አንደኛ ወረፋ አንድ መቶ ብር ለሐሰን ሐሰን አንድ መቶ ብር የመታወቂያ ወረፋ አንድ ለሐሰን ሁለት ወይ ብርቱካን ምን አልሽኝ? የጋብቻ ነጻ ሰርተፍኬት 5000 ብር መነሻ፣ አንድ የጋብቻ ነጻ 5000 መነሻ ለብርቱካን አንድ ይላል። ሁለት ለብርቱካን ወይ ፍትህ ምን አልከኝ? ልደት okay ልደት መሸኛና የልደት ሰርተፍኬት አንድ ላይ 7000 ብር ይሁን። አንድ ለፍትህ ሁለት። አባቴ ባለፈው ያመጣው ፍየል በጣም ነው የተመቸኝ። ካፋር ነው እንዴ? አስቀዘነኝ። የሚገርም ፍየል ይመቻ አባቴ። ሁለት ለፍትህ ሶስት ፍትህ አሸንፏል። እናቱ በልቶ እኮ ነው በልቶ ፍየል በልቶት ያለሽ ሙስና ለመቀበል ሙስና በልቶ ማለት ነው። ጠብቂ፣ በቅርብ ቀን እሸቱ ነብይ ነው ያለሽ አወዳድረው መስራት ይጀምራሉ። እኔ በጣም የሚገርመኝ ማለት ነው በጣም በብልሹ አሰራር የምታቂው አስጨንቆ ሙስና የተቀበለሽን ሰው ገዳም ስትሄጂ አግኝተሽው አታቂም? ሱባኤ ይዞ ማለት ነው በስርዓት ነጠላውን መስቀለኛ እንዲህ ዝንጥፍ ዝንጥፍ አድርጓ ወላ አርምሞ ላይ ነው፣ አያዋራሽም። ሰባት ፍሬ ሽምብራ ነው የምበላው እያለ ነው። ሱባኤ ዞህ ነው። እንደዚህ አይነት ሰው አጋንንቱ ቢወጣለት አሪፍ ነው ብዬ ነው የማስበው። አጋንንት ሲወጣ ግን አይታችኋል። አጋንንት ሲወጣ ተመሳሳይ የሆነ notice ያደረኩት ነገር አለ። የሰው ልጅ የመጨረሻ ነው promote የሚያደርገው አጋንንት። ይቀባሃል፣ አይገልጸውም። ማስታወቂያ ይሰራላል የሰው ልጅ እንደ አጋንንት promote የሚያደርግ ፍጥረት የለም እዚህ ምድር ላይ አይታል። ብዙ ሰው ሲጠመቅ ማለት ነው አካተለች እኔን አካተለች፣ ትጸልያለች፣ እሷ ትጾማለች እኮ እሷ በቃ በሷ ጸሎት ነው የሰፈሩ ሰው ያለው። በጣም ጸሎተኛለች። እንደውም ገደል ጨምራት ብዬ በየት ጸሎቷ የእሷ ከባድ ነው በጣም በቃ ሰራች ለእህቶቿ ነው፣ ሰራች ለወንድሞቿ ነው። ሁሌ ለሰው ነው የምኖረው እሷ እሷ ነች እሱ ነው ትላለህ። አንዳንድ በጣም በቃ እሷ እኮ ፍቅር ነች፣ እንደው የዋ ሰው ነች። እንዴት ነው ነገሩ? እና ይሄ ሙስና የሚበላው ሰውዬ ሲወጣለት ማለት ነው። አሰብኩት። የት ነው ያገኘው? ውስኪ ቤት ነው። እኔ ውስኪ ውስኪ ውስኪ ነው እሱ ይከፍላል። በቃ እሱ የዋ ነው፣ ይጋብዛል። ይጋብዛል። እንዳለ ክፍለ ከተማውን ሰራተኛ እሱ ነው የሚከፍለው። እየዋ ነው በቀበሌው አይን የሆነ መሐንዲስ፣ በቃ እንደሱ አይነት መሐንዲስ የለም። እሱ ነው እሱ ነው ትላል። ያ በጣም በቃ የዋ ጎበዝ መሐንዲስ። ስንት ናችሁ? አምስት ሚሊዮን ነን። አቃተን፣ ግን አቃጠለን። ምንድን ነው የምታስደርገው? እሱ ነው እንጂ የሚያስደርገኝ ያስለምደኛል። ብዙ ነገር ነው ያስለመደኝ። እኔ እንደውም እኔ ታውስ ነው ያስፈራራኛል። አባ እኔ እኔ እንዴት ይሻለኛል? እኔ ገስጹት እንደ አባ አሁን ትለቃለህ አትለቅም? ሰባቴ ጮሁ በቅዱስ ሚካኤል ስም እሱ ይልቀቀኝ እንጂ ይልቀቀኝ፣ ሌባ ሞላጫ። አሁን አጋንንት ክፋት በልጠናቸው ማለት ነው። እኛ የመጨረሻ ስለበለጥናቸው ጸበል ሄዳለሁ ካልክ ይገፋፉዋል። ድሮ አጋንንት ማን ነው። ነገ ጸበል ሄዳለሁ ካልክ ዛሬ ህልመ ሌሊት ነው የሚያሳይ አውቆ። አሁን ነገ ጸበል ሄዳለሁ ካልክ ተጠምቀ ስድን ነው የሚያሳይ። ሪስክ ወስጄ ነው የምቀልደው። ሪስክ ወስጄ ነው የምቀልደው። ይማጂ risk አለው። አቤት እቺ መስቀል አደባባይ ዘንድሮ ስንት ጉድ አየች። ከኔ በላይ famous ሆና ነው አመቱን የጨረሰችው። ከእሱ አንጻር እኔን ማን ያውቀኛል? አንድ ወንድማችን ደግሞ ባለፈው መስቀል አደባባይን እወርሳለሁ ብሎ ይቅርታ፣ እንወርሳለን ያለው ሁለት ናቸው እና በጣም የገረመኝ ነገር የእኛ ነገር ማለት ነው አቤት የስድብ አእምሮታችንን ቆረጥን። አቤት ወጣልን። ከማድ ቤት እያወጣን እንካ፣ ካልጋ ስር እያወጣን እንካ፣ ከልጆች መኝታ ቤት አወጣን እንካ፣ ከመጸዳጃ አወጣን እንካ። ስድብ አጠገብ ነዋል። እኛ የተቸገርነው እኮ ለመንፈሳዊ ችግር ዓለማዊ መፍትሄ እየሰጠን ነው። አንድን ሰው አሁን እወርሳለሁ ሲል ሰውየውን ሙልጭ አድርጎ በመሳደብ መንግስተ ሰማያት መግባት ይቻላል? አይቻልም አይደል? ወዳጄ አንተ የተፈጠርከው መስቀል አደባባይ እንዳይወረስ ቆመ እንድጠብቅ አይደለም። ልብ በኃጢአት እንዳይወረስ በተጠንቀቅ እንድጠብቅ ነው። ልብህ ንጹህ ሲሆን አንተ የእግዚአብሔር ስትሆን እግዚአብሔር ካንተ ጋር ሲሆን ያንተ የሆነውን ማ ይነከዋል። እኛ ከፍ ያለ ውጊያ አንችልም። ምድር ላይ ነው ጨበጣ በስድብ ና ና ና ተ ምንድን ያልከው አጠጣ ነው አጠጣ ነው አጠጣ ነው። እኔ የእሱ ጉዳይ እንደዛ መራገቡ በጣም ነው የገረመኝ። ለምን የተራገበው አልገባኝም። ከሚገባው በላይ ተጋኗል። አንድ ሰው የሆነ ነገር ወርሳለሁ ካለ እኮ ቀላል ነው። በቃ የሀገሪቱ ህግ አላል የውርስ ህግ ህጉ አለ አይደለ? ህጉ ምን ይላል የሚለውን እናያለን። አንድን ነገር ለመውረስ መጀመሪያ ባለቤቱ መሞት አለበት አይደል? እናት አለ እስኪ ሞት ይጠብቃል። ከዛ ደግሞ ሰውየው ሞቶ ራሱ ማለት ነው የሟች ሚስት ወይም ልጅ መሆን አለብሽ። አየሽው ህጉ እንዴት እንደሆነ ሟች ሚስትና ልጅ ከሌለው ነው ውርስ ወደ ውጭ የሚወጣው። እሱም ኑዛዜ ላይ ስምሽ ከተጻፈ አይደል? ታዲያ ለምንድን የተርገበገብ ነው እንደዛ? በጣም አራገብ ነው ሲመስለኝ። ሰው እንደዛ የፈራው አሁን መንግስት ሀገር ለማረጋጋት ብሎ ማለት ነው። አንድ ሰው የሆነ ነገር ላይ ጥያቄ ሲያነሳ የሁላችንም ነው ይላል መንግስት። ወዲያው አዲስ አበባ ይማናት የሁላችንም ናት እኮ የሁላችንም ናት። ኦፍኮርስ ወልድ ተረጋጉ፣ አይዟቸው። ቢሾፍቱ ይማናት የሁላችንም ናት። ትክክል፣ የሁላችንም ነች። መስቀል አደባባይ ማ ነው? የሁላችንም ነው። ይሁን አባቴ ባለቤት ነች አይደለ? ተጋብታችኋል፣ ሁለት ልጆች ወልዳችኋል። እርግጠኛ ነው ሚስት ነች አይደል? በቃ አንተ የኔ ነች ነው የምትለው። ከመሀላችን አንድ ሰው ጥያቄ እንዳያነሳብህ ጸልይ። ምክንያቱም በመንግስት እይታ የማናት በጣም እኔ በወንድምነት ደስ ስላላችሁኝ አንድ ምክር ልምከር። መንግስት ይኸውልህ ሚስትህን ወስጄ ሂውማን ሄር አሰርቼ ሜካፕ አሰርቼ ልብሷን ቀይሬ ፏ አድርጌ ላምጣት ካለ እሺ እንዳትል። እሺ ለመሰል አዲሱ ጨዋታ ምንድነው? መንግስት የሆነ ነገር ሊወስድብህ ከፈለገ መጀመሪያ ያድስልሃል። ከዛ ያው እንግዲህ አደባባዩንም ጨርሰንላችኋል። የግብር ከፋዩንም ገንዘብ አፈሰንበታል። schedule እንንገራችሁ። ሮብ ኮንሰርት አለበት፣ ሐሙስ ኮንፈረንስ አለ፣ አርብ ምርጫ ቅስቀሳ ነው፣ ቅዳሜ ምርጫውን ማሸነፋችንን አስመልክቶ የራት ድግስ አለው። እንዴ አርብ ተመርጦ ድምፅ ሳይቆጠር ማሸነፋችሁን በምን አወቃችሁ? ይህ ምን አይነቱ ጀዝባ ነው ባካችሁ? እሁድ እሁድ እሁድ gut. <laughs> ይህን ቆርጠህ ታወጣዋለህ በኋላ እሁድ እሁድ mass sport አለን። ሰኞ ኳስ ስፖርት አለን። ማክሰኞ የሆነ የረሳነው ፕሮግራም ስላለ ቶ free ው ማክሰኞ free ውን የእናንተ እንደ መራ መቼ እናርግላችሁ? ጳጉሜ አምስት ይመቻችኋል? በገዛ አደባባይ ያኛው ይመጣ። ማን አንተ አደባባይ ያደረገው? አንተ ብቻ ነህ እንደዚህ ሀገር ያለው። እናንተ ሁለታችሁ ግን ሁሌ እናንተ ናችሁ እዚህ ሀገር ያላችሁት። እኛስ መብታችን አይከበርም? ፋይት ደስ የሚለው የእኛ ፋይት ሰማያዊውን አፈር ትተን ለምድራዊው አፈር ነው የምንጋደለው አይደል? እዛ ደግሞ አቤት ሚዛኑ ደስ ሲል አቤት አቤት አቤት። ጥያቄው ዘሴም ነው። ምንም ሁን ማንም ሁን አንድ ጥያቄ ነው ያለው። የተራበ አብልታችኋል? የተጠማ አጠጥታችኋል፣ የታረዘ አልብሳችኋል፣ የታመመ ጠይቃችኋል፣ የታሰረ ጎብኝታችኋል፣ የሞተ ቀብራችሁ፣ ያዘነ አጽናንታችኋል ነው እንጂ መስቀል አደባባይ ደመራ አብርታችኋል፣ ኢድ አደባባይ አፍጥራችኋል፣ አብዮት አደባባይ አምልኮና ኮንፈረንስ አካሂዳችኋል የሚል ጥያቄ አለ? አይ ጮክ ማለት ካለ እኔ እዋጋለሁ። አለ የለም አይደል? ክብር ምስጋና ይድረሰው። አሜን። እኔ ሆሽዬ እንትን ስላልገባ እኮ ነው አንተ ይኸውልህ አደባባዩ ሊወርሱት እነሱ አንተ ያልገባ ነገር አለ ምናምን የምትለኝ ልጅ አለች ሰፈርና እኔ በጣም ይገርማል። አሁን አንቺ መስቀል አደባባይ ሊወረስ ነው ምናምን ብለሽ እንደ ባንዲራ ተውለብልበሽ ጨርሰሻል። መስቀል በዓሉ ራሱ አለ ከተወረሰ ቆየኩ። ውይ አልሰማሽም? ይኸውልሽ አንቺ ደመራ ልታከብሪ በስነ ስርዓት ነጠላሽን መስቀለኛ እንዲ አጣፍተሽ ለብሰሽ ባብለሽ ዝማሬ ወንጌልና ደመራ ልታከብሪ ቡራኬ ልታገኝ ትመጫለሽ መስቀል አደባባይ። ልክ አንቺ ስትደርሺ የፖሊስ ማርሽ ባንድ ይደርሳል፣ ከጎን ማለት ነው። የፖሊስ ማርሽ ባንዶች ደግሞ በጣም ነው የሚያምሩት፣ አለባበሳቸው፣ የሚይዙት መሳሪያ እና ቆንጆ ቆንጆ ሴቶች ከፊት ነው የሚሆኑት። ረጃጅም ናቸው ሴቶቹ አይተሻል። እና አጭር ቀሚስ ነው የሚያደርጉት። እግራቸው በጣም ነው የሚያምረው። ጸጉራቸው ራሱ ደስ ሲል እኔ ዩማን ኤር ነው ብዬ ምን አገባኝ ብቻ የራሳቸውም ይሁን በጣም ነው የሚያምረው እና ዱላ ይዘው ነው የሚመጡት ሲያደረጉት መስቀሉን ትተሽ ዱላውን የምታዩ ቀለበችው ከዛ የጋሻ በራ ሞላ የኦርቶዶክስ መዝሙር አለው አይደል ያለው መሰለኝ እኔ ለበዓሉ ላይ ይከፈታል ፔምፔምፔሪሪም ፔሪሪም ቢሪሪም ቢሪሪም ቢሪሪም አንቺ እኮ አገር ሰላም ብለሽ እየዘመርሽ ነው። መስቀል ብርሃነ ለኩሉ ዓለም ያምራል አገሬ ያምራል አገሬ ያምራል አገሬ ሀገሬ ባንቺ ማማር ባንቺው ነው ባንቺው ነው ባንቺው ነው ማማር ያምራል ሀገሬ ኧረ ሲያምርሽ ይቀራል። አንቺ ወንጌል ልሰሚ የደመራ ቀን ማለት ነው ወንጌል እስቲ አባቶች የሚሰብኩትን ነገር ልሰበር ምናምን ብለሽ ወንጌል ልሰሚ ትሄጃለሽ መንግስት ሰባት ባለስልጣን ይዞ ይመጣል ከጎን ሰባት ወረፋ ተይዞላቸው ሰባቱም ንግግር ያደርጋሉ። የመጀመሪያው ባለስልጣን ይነሳል። የዘንድሮን የደመራ በዓል ለየት የሚያደርገው በለውጥ ውስጥ ሆነን ስለምና ማቴዎስ ወንጌል ላይ አለ ቁጥሩን የጠፋኝ። ሁለተኛው ይመጣል ያይናል። ሁለተኛው እንጨቶች ተደምረው ውብ ደመራ እንደሚሰጡ እኛም እንደመራለን። ከዛስ ተደምረንስ እኔ ይሄ እናንተ idea ነው፣ እኔ አንዳንድ ባለስልጣናት ደግሞ አሉ በጣም ጮክ ብሎ የሚያወሩ አላይሽም። ብዙ ጊዜ by the way ባለስልጣን ብቻ አይደለም እንደዚህ ትልልቅ event ላይ mic ያለ የማይመስላቸው ሰዎች በጣም ኢትዮጵያን እንደ መስቀሉ ቆፍረን አውጥተናታል። እንዴ የቱ ጋር እንዴ ችግኝ ተከላ አይጠሩን ሄድ እንዴ ኢትዮጵያ ስትቆፈር አይጠሩንም እንዴ እንዴ አካፋ ከኛ እውነት እንሄድ ነበር። አሁንም ነገራችሁ በሙሉ ቴሌቪዥን ላይ የተላለፈ ዩቲዩብ ላይ ያለ ነው። ምንም የጨመርኩት ነገር የለም። አራት አንዳንድ ደግሞ አሉ ይሄ በዓሉን ይሄ ፌስቲቫል ለማድረግ የሚሞክሩ ሰዎች አሉ። ወሬ ያጣፈጡ መስሏቸው የዘንድሮን የደመራ በዓል በብሔርና በሃይማኖት ሳንለያይ አንድ ላይ እያከበርን ነው። በእናትሽ ማማዬ ሙስሊሞች ደመራ ጀምራችኋል? የጥላቻ ንግግር ኢትዮጵያ ውስጥ ክልክል ነው ታውቃላችሁ አይደለ? ይሄ ፌስቡክ ላይ ምናምን እንጣጣለው ብትል እንዲህ ያወጡ አልጎልጉሎ ማለት ነው። የጥላቻ ንግግር አይቻልም ከደመራ ቀን በስተቀር ይመጣላል። ደግሞ አለ የደመራ ቀን ክርስቶስ ጥልን የገደለበት የፍቅር በዓል ነው ደመራ። የዛ ቀን ማለት መስቀሉ የተገኘበት የዛ ቀን ይመጣላል። ከባድ የጥላቻ ንግግር ጨቋኞችንና የናጡት ነካሾችን አድርባዮችንና ባንዳዎችን እንደ መዥገር ተጣብቀው የሚመጠምጡንን ግንብራሶችንና እንጨቶችን እነዚህ በተባበረ ክንዳችን አፈር ድሜ እናገባቸዋለን። አሜን። አንቺ ወንጌል ሰሚ እውት ነው እሺ ቤት ከዛ መጨረሻ ላይ ማለት ነው መጨረሻ ላይ ምእመናን እንዳትሄዱ እንዳትሄዱ እያለ ይመጣል የቤተ ክርስቲያን ሰው እንዳትሄዱ ምእመናን ቃለ ቡራኬና ምዕዳን ሳታገኙ እንዳትሄዱ አስረነው ነው የምትሄዱት ምእመናን ምእመናን አባታችን አሁን አጠር ያለች ወንጌል ያስተምሩናል ባጭሩ ባጭሩ አስር ደቂቃ አባታችን ዋ ባጭሩ አባቶች ደግሞ ያው ህጉን ነው እንጂ ባጭሩ በረዝሙ አያውቁልህም። አንተ የፈለገ ተንጣጣ ህጉን ነው apply የሚያደርጉት። በስም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ይሄ part አይፈጥንም። እሺ ተረጋጉ። ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም ወኢጨጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት። የምትቸኩሉ ካላችሁ አሁን ሂዱ። በጣም ረጅም አዲስ አበባ የሀገረ ስብከት ኃላፊ መጋቤ አይላፍ ሊቀ ልሳናት ወልደ ሰማያት መንግስት አሁንም ሰዓት ይበላል። by the way የባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር ተወካይ አቶ ወገኛው ተሾመ፣ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ተወካይ የተከበሩ አቶ ሀሰን ሞቅ አርጋቸው የፈረንሳዩ ካርዲናል ልዑክ ተወካይ ሚስተር ቪኒዳን ዚነዲን ዚዳን እንዲሁም ምዕመናትና ሚመና ሲሉ መድረክ መሪው ይመጣል። ወረቀት አትሮኖሷ ላይ ጠብ አድርጎ እዚህ ጋር ይቆማል። ያዩታል ወረቀቱ የትምህርታችን ርዕስ ይቆየ የሰማነውን በልቦናችን ያሳድርብን። ህዝቡ ምን ይላል? አሜን። በእለቱ የሰማነው የመምህሩን ንግግር ነው፣ የነዛ ነው። አይደለ? እሱ በልቦናችን አድሮ ያለንበትን ተመልከቱ። አንቺ በዓል ልታከብሪ ዋና የሽቀላ ቀን በዓል ልታከብሪ። ህገ መንግስቱ ምን ይላል? አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ህገ መንግስቱ ሃይማኖትና መንግስት ምንድን ናቸው? እኛ እንደዛ ነው ያነበብነው። ሲተረጎም እጅና ጓንት ናቸው ነው በጣም ቆይቷል። የመንግስት እጅ ሃይማኖት ውስጥ ገብቶ ማለት ነው። እጁ ከመቆየቱ የተነሳ ያው እጅ እጅ ብሏል። ያስታውቃል። ከርቀትን በጠረኑ ታውቂዋለች። OK አለ አለ ትያለሽ። እኛ እድሉን ካገኘን አሁን በትክክል ማለት ነው ከአጋንንት ጋር ቢዝነስ እንሰራለን። በነገራችን በስነ ስርዓት ውል ተፈራርመ ምናምን fifty fifty ብለን እንሰራለን። ችግሩ ገንዘብ ሲመጣ እናስቀይማቸዋለን። ተቀጥለናቸው ይሄደናል ገብቷል። የሰው ልጅ በጣም ስለከፋ አጋንንት ራሱ ሚናው ተምታታበት ራሱ ግራ ገባው። እንዴ እኔ ነኝ እሱ ነው ከሰማይ የተጣለው እኔ ነኝ እነሱ ናቸው እንዴት ነው እያለ ግራ ገብቶ ላም በሰማይ ወተቷንም ላይ አይደል የነ ቶሎ ቶሎ ቤት ይግዳው ሰንበሌ አይደል የቆጡን አወርድ ብላ የብብቷን ጣለች አይደል? አይጥ በበላው አይደል? አሁን የኛ ሀገር ነገር እንደዛ ነው የሆነው አይደል? አይጥ በበላው ምንም የማያውቀው ዳዋው ነው የተመታው አይደል? አይጡ በበላው ምንም የማያውቀው ሁሌ የሚመታው ዳዋው ማን ነው? እኛ እኔና እርሶ ማለት ነው። የከተማ ሰው እንደው የከተማ ሰው ደፋር እኮ ነው። የከተማ ሰው እኔ ለእኔ በእኔ ከኔ እኮ ነን እኛ እኮ እኛ አይጡ ነን ጌታዬ። ምንም በማያውቀው የተደበደበው ዋጋ የከፈለው ዳዋው ደግሞ ምስኪኑ የገጠር ህዝብ ነው። ተስማማ የገጠር ሰው ከኢትዮጵያ ስልጣኔ የደረሰው ነገር አለ? እርሻ እንደው ያው በበሬ ነው፣ ውሃ እንደው ከምንጭ ነው፣ ሲታመም በቃሬዛ ነው። መብራት ይናፍቀዋል። እንደ እኛ እኮ ቢያንስ መብራቱ ደርሶናል አይደል እንዴ? ቢጠፋም ቢበራም መብራቱ በየቤታችን አለ አይደል? እርግጥ የገጠርም ሰው መብራቱ ደርሶታል። መብራቱ አለው አለው አለ መብራቱ አለ ይባላል። ጦርነት ሲሆንስ ለገጠር ሰው የጦርነት እሳት በየቤቱ ደርሶታል። ለከተማ ሰው ዜናው በኢሳት ደርሶታል። ተገናኘ። ባለፈው ከሰሜን ወሎ የተፈናቀሉ ሰዎች ጣፎ አርፈው ነበር አዲስ አበባና ቪዲዮ ልሰራ ሄጄ፣ ይሄም ዩቱብ ላይ አለ፣ link ኡን አስቀምጥላችኋለሁ። ከገጠር ተፈናቅለው ነው የመጡት በጦርነቱ። እማማ አቤት እንደው የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ማን ነው አልኳቸው። አይ እኔ ምን አውቄ ልዬ እን ግድ የሎት ሞክሩ እስቲ ማን ይመስሎታል? እንጃ እኔ መለስ ነው ይላሉ አሉ። የዛሬ አስር ዓመት የነበረ መረጃ update ያላረጉ ሰዎች ናቸው እኛ የፌስቡክ profile ኣችንን update ባረግን ቁጥር የሚገደሉት። ወይ አንድ ላይ እስቲ አንድ ሁለት ሶስት ምንም በማታውቁት ከቀያችሁ ለተፈናቀላችሁ ልጆቻችሁ፣ ቤተሰባችሁ ለሞተባችሁ፣ ለአመታት ለፍታችሁ ያጠራቀማችሁትን አዝመራና ከብት በቅጽበት ላጣችሁ ከአባ ቁፋሮ ተምሶለት ሆኖ ከዛችሁም ኑሮ ተፈናቅላችሁ በረሃብ ላላችሁ ለምስኪን ኢትዮጵያውያን የገጠር ሰዎች እኛን ከተሜዎቹን በእግዚአብሔር ስም ይቅርታ አድርጉልን። መቼም ይቅርታውን ተስማምታችሁ ነው አይደል ያጨበጨባችሁት? አሁን የከተማ ሰው ችግሩ ምንድን ነው? ነገ ደግሞ ትረሱትና ፌስቡክ ላይ ጦርነት share ታደርጋላችሁ፣ like ታደርጋላችሁ፣ subscribe፣ comment እንዳሰማ እንዳሰማ ብለው ውግብ አለች ምንም ለምን ተብሎ እንደ መብታችን ካልተከበረ እንላለን እንረሳዋለን። አየህ እንረሳ እንደምንረሳ በእርግጥ መንግስትም ሰርተፍኬት ሰጥቶናል። ያው short memory ነው የኢትዮጵያ ህዝብ ተብሏል። ወስዳል ሰርተፍኬት አይ ብትይዝ ጥሩ ነው። ፍተሻ ላይ እንዳትጠየቅ የኢትዮጵያ ህዝብ short memory ነው ተብሏል። እኔ ግን አንድ የገባኝ ነገር ምንድነው፣ እውነት ነው የኢትዮጵያ ህዝብ short memory ነው፣ ግን የኢትዮጵያ መንግስትም short memory ነው። ላስቆጥራችሁ፣ short memory የመንግስት የረሳውን ላስቆጥራችሁ። አንድ በሉ ሞቅ አድርጉትና ይሄ የመጀመሪያው መንግስትም እኛም ተባብረን የረሳ ነው ነው አንድ ቀን ኮሮና እንደገባ በቴሌቪዥን ማለት ነው የኮሮና መድኃኒት ኢትዮጵያ ውስጥ ተገኘ የሚል ዜና አልሰማችሁ? ሁለት በሉ ሰበር ዜና ተብሎ ኢትዮጵያ ውስጥ ነዳጅ ተገኝቷል፣ በቅርቡ ይወጣል አላሉንም? አሁን የነዳጅ ዋጋ በጥፍ መጨመሩን ስንሰማ እኛም ደንግጠናል። ይወጣል ብለዋል። ለካ ዋጋውን ነው በደንብ ወጥቷል። እኛ ሰፈር አንድ የፓርላማ አባል አሉ፣ አቶ መዝገቡ ይባላሉ። በዚህ አጋጣሚ እናንተ ሰፈር የፓርላማ አባላት ካሉ አታስጨንቋቸው እሺ። ሰበር ዜና ሲባል ከእናንተ እኩል ነው የሚደነግጡት። አታስጨንቋቸው። የሚያውቁት ነገር የለም። አታስደንግጧቸው እና አቶ መዝገቡን አቶ መዝገቡ ይሄን ደግሞ መቼ ነው የወሰናችሁት አላቸው ጣሰው። እስኪ ተወይን ጣሰው፣ ቀዝቃዛ ወተት ከፍሪጅ ይዘህልኝ አሉ። short memory አምስት በሉ አምስት አራት ነው። እዚሁ ረሳችሁት። <laughs> short memory ሰርተፍኬት ውሰዱ። ለማንኛውም አንድ ቀን መንግስት ሰበር ዜና የጥፋት strategist ኡና የሀገራችንን ሰራዊት ያስጨፈጨፈው ቁንጮ በቁጥጥር ስር ዋለ ብሎ የሆነ እንደዚህ አይነት ቀጥ ካለ ገደል ውስጥ የሆነ ሰው ሲወጣ አሳየ። እሱ ቦታ by the way ስፓይደርማን የሚለው ፊልም ቢሰራበት አሪፍ ነው። እንዴት እንደገቡ እንዴት እንደወጡ ቢጠናም ጥሩ ነው። ከዛ ከጥቂት ወራት በኋላ ማለት ነው አቶ መዝገቡ የፓርላማ አባል አሉ አላልኳችሁም እኛ ሰፈር እሳቸው ቤት ቡና እየጠጣ ነው የበዓል ሰበር ዜና ሲል ቀጥ ብለው ቆሙ። ይቆማሉ። by the way ሰበር ዜና ሲባል ይደነግጣሉ፣ ይቆማሉ። ከኋላ ሁለት ልጆቻቸው እንደዚህ ብለው ይቆማሉ። አንደኛው እንደዚህ ይላል፣ አንደኛው እንደዚህ ትላለች። አንዷ ልጃቸው አምቡላንስ ልትደውል ስልክ ታዘጋጃለች። አንዱ ልጃቸው አምፒሲሊን፣ እንትን ኪኒን፣ ውሃ ምናምን ይዞ ይቆማል። በተጠንቀቅ ነው በቃ ሰበር ዜና ሲባል ሙሉ ቤተሰቡ በተጠንቀቅ ነው የሚቆመው። ቆሙ። በቁጥጥር ስር የዋሉት በአሁኑ ሰዓት በፓርቲያቸው ውስጥ የመወሰን አቅም የሌላቸውና እድሜያቸው ከመግፋቱ የተነሳ ንስሐ ገብተው ገዳም መግባት ያለባቸው መሆኑን በማመን መንግስት ከእስር እንዲፈቱ ወስነዋል። አቶ መዝገቡኛን እንዴት አላሉንም? በዚህ መንግስት ድሮ ተማሪ ዩኒቨርሲቲ ሲያስገባ ነበር የምናውቀው። አሁን ገዳም ማስገባት ጀምሯል። እና መንግስትዬ እኛ በየጊዜው የነገርከንን ስትረሳው ዝም የምንለው short memory ስለምንሆንና ስለምንረሰው አይደለም፣ ለሀገር ሰላም ብለን ስለምንትሆኑ ታሪኩ በጣም ነው የሚመቸው ታሪኩ በጣም ነው የሚመቸኝ። በጣም በጣም በጣም ታሪኩን በጣም ነው የምወደው። የሚመቸኝ ታሪኩ ያው እኔ ዘፈኑ ሳይሆን አስተሳሰቡ በጣም ነው የሚመቸኝ። ዘፈን ላይ እኔ እስከዚህም ነኝ። አስተሳሰቡ ጭንቅላቱ በጣም ነው የሚመቸኝ። ጭንቅላቱ ቅርጹም በጣም ይመቸኛል። ውስጡ ግን በጣም ነው የሚመቸኝ። እንዴት ካላችሁኝ ታሪኩ የህዝብ ፍቅር ይፈልጋል ወይ ካልን በአንድ ሙዚቃ ከ30 ሚሊዮን በላይ ቪው ያገኘ ተወዳጅ ድምፃዊ ነው። የህዝብ ፍቅር አስተማማኝ ዝና ያምረዋል ወይ ካልን በአጭር ጊዜ ከኤኮንጋ እስከ መዝፈን የደረሰ ዓለም አቀፍ ዝና ያገኘ ሰው ነው። ዝና አስተማማኝ ሀገሩን ይወዳል ወይ ካልን እንደኛ በፌስቡክ አይደለም፣ በአካል ዳር ድንበር ድረስ ሄዶ የተዋጋ ህይወቱን ሊሰዋ ፈቃደኛ የነበረ ወታደር ነው። የሀገር ፍቅር አስተማማኝ የአዲስ አበባ ሰው እንዲዘምት ቀስቅስልን ብሎ አብዮት አደባባይ የጋበዘው ሰውዬ ጤንነት አጠራጣሪ። ምክንያቱም ታሪኩ አቋም ያለው የጥበብ ሰው ስለሆነ መተዳደሪያውን እንጀራውን ታሪኩ አቤት ሰው እየሞተ አልዘፍንም አንተ የጥበብ ሰው ሆነ ማለት ነው። ከሀያ ዓመት በፊት ኢትዮጵያና ኤርትራ ሲጣሉ በለው በለው በለው አንገቱን ቁረጠው ልቡን ምርገጠው ብለ መቶ ሺህ ሰው አስጨርሰ ከዛ ከሀያ ዓመት በኋላ በምን እንደታረቁ እንኳን ሳይነግሩን ከኔ እኩል ተቃቅፈው ቡና ሲጠጡ በቴሌቪዥን አይተህ ናና የእርቅ ዘፈን ስትባል እንደገና ደግሞ አስመራ አዲስ አበባ እኛ እኮ ድሮም ፖለቲከኞች ናቸው እንጂ አንድ ነን በጣም ውይ፣ እኛ ግን ድሮም እኮ እንዋደዳለን ምናምን ብለ ዘፍነህ ከዛ ሁለት ዓመት ሳይሞላው እንደገና እየተጋባ የተዋለደ የተዋደደ አብሮ የኖረ ህዝብ ጦርነት ሲገጥም አሁንም መተ በለው በለው በለው አንገቱን ቁረጠው ልቡን ምርገጠው ብለ ከዘፈንክ የጥበብ ሞራ ግርዶሽ ይዞሃል ማለት ነው። አስገፍፍ እዛ ሳኖፕቲክስ አምስት መቶ ብር ነው። አስገፍፍ እሸቱን የላከኝ ካልክ አስር ብር ይቀንሱልሃል። አስገፍፍ ታሪኩ አቤት ተውኝ ስራዬን አቁሜ ሀዘኔን ላጣጥምበት ያለው ስራው ነው አይደል? መስፈን በዛ ሰዓት መተዳደሪያው መስፈን ነው አይደል? ስራዬን አቁሜ ልዘን ተውኝ እስቲ ማን ነው ሱቁን ዘግቶ ሰው እየሞተ ነው ብሎ ሀዘን የተቀመጠ ሰው አለ? በጦርነቱ ሰዓት ኮንትራክተሩ ግንባታ ያቆመው ሲሚንቶ አቶ ነው እንጂ ሰው ስለሞተ ነው አይደለም። ይህ ሰውዬ ስራውን፣ መተዳደሪያውን፣ ኔትወርኩ የሚሰፋበትን ገንዘብ የሚያገኝበትን አይ ደም መፋሰስ ይብቃ፣ አባቶች ሳር ይበጥሱና ይሂዱ አለና ብቻውን ከፍቅር ጎን ቆመ። ዙሪያውን እሳት ነው፣ ከላይ እሳት ነው። ከስር እሳት ነው። እኔ ቤቴ ቁጭ ብዬ ፈርቼ ያልተናገርኩትን ሚሊዮኖች በልባቸው ያፈኑትን የፍቅር ሀሳብ ብቻውን ተሸክሞ ቆመ። ይሄኔ ሴጣን ተርበደበደ ማለት ነው። ምድር ተንቀጠቀጠች። ይሄ ደም የለመደ የፌስቡክ አርበኛ ቅዘን ያዘው። ለምን አመቱን ሙሉ እንደ ቁራ ጮሆ የገነባው የጥላቻ ግንብ በአንድ ቃል ፈረሰበታ። ከዛስ አለ ምድር አክቲቪስት። እኛስ ተከትለን አለው። አቤት ፍቅርን ስላለ ከፍቅር ጎን ስለቆመ ፍቅር ማን ነው ታውቁታላችሁ? ፍቅር አሁን ጥቅስ አታውቁም። ይኸውላችሁ እኛ በዛ ሰዓት እንደ ባንዲራ የተውለበለብ ነው ቃሉን ስለማናቅ ነው። አልተማርንማ። ወንጌል የለ፣ ስብከት የለ፣ ቃሉን አናቅም። እናውቃለን፣ ቃሉ እናውቃለን፣ አናቅም አይደል? አዎ። ቃሉ ግን ምን ይላል መሰለ ወንድም ቢበድል ሰባት ጊዜ ሰባ ምን በለው ይቅር በለው፣ የሚያደርጉትን አያውቁምና አትፍረዱ። እናንተ ግን ይቅር ባትሉ በሰማይ ያለ አባታችሁ ምን አይላችሁ? ይቅር በሉ ፍቅር ትባላላችሁ። ቃሉን አናቅም አይደል? ስለማናቅ እኮ ነው። አናቅማ ምን ይደረግ፣ አልተማርንም። አየሽ፣ ስለ ፍቅር ስላልተማርን ነው ፍቅር ሲል የደበረን። ሌላ ከባድ ልጠይቃችሁ። ትንቢትንም ሁሉ ባውቅ ምስጢርንም ሁሉ እና እውቀትንም ሁሉ ባውቅ ተራሮችንም እስካፈልስ ድረስ እምነትም ቢኖረኝ ፍቅር ግን ከሌለኝ አንቱ እንደሱ ነና በደንብ በደንብ ከንቱ ሆነናል። ዘንድሮ ተምታቶብናል። እንጋደል፣ እንለያይ፣ እንባላ የሚል ፖለቲከኛ እያበረታታን እንፋቀር፣ አንድ እንስማማ የሚል የጥበብ ሰው እያሸማቀቅን እንቀጥላለን። ሞቅ ያለ ሞራል ለራሳችን እንዴ ይሄ ኮሜዲው ምንድነው ርዕሱ? ልክ ነው እኔ የገረመኝ ሲጀመር ማለት ነው ይኸውልህ ውጣና ተጋደል የሚል የዘመቻ ቅስቀሳ ላይ እንዴት ዲሽታ ጊናን ትጋብዘዋለህ? ጭራሽ ለመድረኩ የሚመጥን ዘፋኝ አይደለም እኮ ልጁ ያለችው አንድ ዘፈን እሷ ምንድነው የምትለው? ፍቅር ጠፋ ቢዘፈን የለ ቢዘመር የለ እንደው ምን ይሻላል የምድር ስራ እንጂ ድንድን ሚያስጠይቅ በሱ ፊት ሲቆም ዘራ ያጸድቅ እንድሽታጊና እንድሽታጊና እንድሽታጊና እንዴት ይህን ሰውዬ ወንድማማች ሊጋደል ሲል ተጋብዘዋል። እርግጥ ፖለቲከኞቹ ይመስለኛል የተሸወዱት እነሱ ባፋቸው የሚያወሩትና በልባቸው የሚያምኑት ብዙ ጊዜ ይለያያል። ገብተሻል። ስለዚህ ታሪኩም በዘፈኑ የሚሰብከውና በልቡ የሚያመልከው የተለያየ መስሏቸዋል። ምን ያርጉ አለ እኮ አሁን እንደዚህ አንዳንድ ዘፋኝ አለ እኮ አሁን ሌላ አንዳንድ የሆነ ዘፋኝ ቢሆን አሁን የዘመኑ ዘፋኝ ቢሆን አንዳንድ ዘፋኝ ቢሆን ከተጠራ ውዴ ግጥም ቀይሮ ይነፈዋል። በዲሽቃ ምታው ዱንዱን በዲሽቃ ምታው በዲሽቃ ምታው በዲሽቃ ምታው ሰማይን ያት ድሮን ማማሯ መድሽቃኔ ታውድ መድሽቃኔ ታውድ መፍራት የለ መራራት የለ በድሽቃሜ ታው ይህንን አዳም ቂጡን በሳንጃ ብሎ ሁለት ሺህ ካሬ ይቀበላል። ታሪኩ ግን የአቋም ሰው ስለሆነ የጥላቻን ጉም በፍቅር መብረቅ ስለገፈፈልን እንደ እሳት ስላንገበገብ ነው ሀሳቡንም ስላልተረዳ ነው። ለዛ ለጀግና የጥበብ ሰው የምታከብሩት ቆማችሁ አጨብጭቡለት። በስማችን እንደሚነገድ የምታውቁት ቁጭ በሎ የኔ ጌታ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ይሄ ሁሉ ሰው እንግዲህ ሀሳቡን ደግፏል ማን ነው ሲሳደብ የነበረው? አይ በስማችን እንደሚነገድ የምታውቁት በዚህ ነው። እግዚአብሔርም በስራዎቹ ደም የሚያደርቅ ህዝብን የሚያስታርቅ እውነተኛ አርቲስት ይስጠ አሜን። እንደዛ ጀግና እንደዛ ጀግና together and feel alright. ቦብ ማርሌ ጸበኛ ፓርቲዎች ታረቁ እንደ ሳት ይሰጠናል ደግሞ አትጠራጠሩ፣ ይሰጠናል። አሜሪካን ሀገር ማለት ነው። አሜሪካን ሀገር አሉ አሉ ነው አልሄድኩም። አሜሪካን ሀገር መኪና መግዛት ቀላል ነው አሉ። ድሀ ቀብራራ ነው <laughs> አይፈራም፣ ዱቤ አይፈራም። ድሀ ምንም መስሚያ የለውም። ድሀ እንደ አይደለም የሚገዛው የሚገርም። እዛ አስር ዓመት የኖሩት አይነዱም፣ እሱም ይነዳው በዱቤ ማለት ነው። እዛ መኪና መግዛት አይደለም የሚያሳቅቀው፣ ጥቁር ሆነሽ መኪና መንዳት ነው የሚያሳቅቀው። እና ጥቁር ሆነ አሜሪካን ሀገር ውድ መኪና እየነዳህ መስማት የማትፈልገው ድምፅ አለ። ካለ ያው እጅህን ወደ ላይ አድርገህ ጊዜው ማድረግ ሶስት ጊዜው ማድረግ ሶስት ጊዜው ማድረግ ሶስት ጊዜው ማድረግ ሶስት ጊዜው ማድረግ ሶስት ጊዜው ማድረግ ሶስት ትላለህ። Sir, sir, please stop doing that. Sir, stop. በእንተ ማርያም ማድረግ ሶስት በእንተ ማርያም ማድረግ ሶስት በእንተ ማርያም ማድረግ ሶስት Sir, sir, don't don't make me shoot you, sir. ኪራ ላይ ሶ ኪራ ላይ ሶ ኪራ ላይ ሶ ኪራ ላይ ሶ Uh, I need a backup. I need dispatch. I need a backup. I'm about to shoot this guy. የፈረንጅ ፖሊስ ደግ ነው። ገሉ አምቡላንስ ይጠራልሃል። አስከሬን ማጉላላት አይወድም። ኢትዮጵያ ደግሞ ስትመጣ መቼም ድሀ ቀብራራ ነው። ወጡም ዘይት የለውም፣ ባንዲራውም ኮከብ የለውም። ልሙጥ ባንዲራ ይዞ ልሙጥ ሽሮ በልቶ ጥምቀትን ሊያከብር ይወጣል። ከርቀት ፖሊስ ያየዋል። ቁም ብያሃለው ቁም እንደምን ተመረጥሽ ዮርዳ ቆም በያለው ልሙጥ ይዛልቆ የአንም መካም በጉልበታችን የእግዚአብሔር ነው የእኛ ኃይላችን ቆም በያለው እንደ ዛሬው ለአመቱ ያድረስ አሜን እንደ ዛሬው ለአመቱ Woo! እንኳን ለአመቱ ለወሩ አደርስም። brother ልሙት ይዘ እዛ ጆርጅ ፍሎይድ የሚባለው ጥቁር አንገቱ ላይ ፖሊስ ቆመበት መተንፈስ አልቻልኩም ነው አይደል ያለው። እዚህ ምን እንዳለን አልነግራችሁም። አወዲ ፍጆ ድሮ ማለት ነው ልጅ ሆናችሁ ጥምቀት ላይ፣ ኢድ ላይ እንደዚህ መውሊድ፣ ደመራ ፖሊስ ሲመጣ የሚሰማቸው ስሜት አለ አይደል? ዙሪያውን አሁን ልጅ የሆነ ለጥምቀት ፖሊስ ታቦቱን ከቦ ማዕረግ ያላቸው ፖሊሶች አሉ፣ በፈረስ ምናምን ከላይ ሲያጅቡ የሆነ ስሜት አለ። በጣም የሚገርም ስሜት። እሱ ስሜት መቶላችኋል? የልጅነት ትዝታ መቶላችኋል? ፖሊስ ስታዩ ምን safety ነው አይደል የሚሰማችሁ? ደስ ይላችኋል አይደል? አሁንም ያው ያው ደስ ይለናል ይለናል። ግን አንዳንድ ፖሊሶች ማለት ነው የበዓል ቀን apparent ነው የሚወጡት መሳሪያ check የሚያደርጉት የዛ ቀን ነው መሰለኝ። እንዴ ባለፈው አልሰማችሁም? የኢዳል ፈጥር እንዴ ባርቆብኝ ነው ብሎ <laughs> ህዝበ ሙስሊሙ ህዝበ ሙስሊሙ የአዲስ አበባ የታክሲ ችግር የዛ ቀን የተቀረፈው አፈከው ህዝበ ሙስሊሙ አንድ ባርቆበት ማለት ነው። እና የበዓል ቀን ያው አንዳንድ አፓረንት የሚወጡ አሉና አንተ በቃ የዘመርክ ነው ከርቀት ግንባሩ ላይ ባንዲራ ያሰረው ላስነጥሰው እንዴ? አንተ ደግሞ እዛ ርቀት እንዴት ትመታለህ? ስናይፐር መሰል እኔ እመታለሁ። በእናትህ አትፈታተኝ። አመታን እባክህ አንተ ዝም አንተ አትፈታተኝ። እኔ ቢያንስ አምስት ሰው ጥዬ አገኘዋለሁ። ከሞተብስ ልሙጥ ይዞ ነበር እንላለና እሽ መድብ መድብ ጥምቀተ ባህር ዮርዳኖስ ጥምቀተ ባህር ዮርዳኖስ ወየው ወየው ዮርዳኖስ አትመጣም፣ አንተ ነው የምትሄደው። እዛው እዛው ታከብራለህ የቀረውን። ድሮ ልጅ ሆነን ትዝ ይላችኋል፣ ማያ የሚባል ፊልም ነበር። የሆነች ሆረር ነች ማያ፣ ታይሽና ትቀየርብሻለች። እና ታስደነግጣለች፣ horror ነች። በባንዲራ ጉዳይ መንግስት እንደዛ ነው የሆነብን። እንዴ ተቀየረ ይገልጸዋል። እንዴ ተቀየረብን እኮ ይወል ላስታውስ የጦርነቱ ሰሞን ሀገር የማዳን ዘመቻ ተብሎ የተቃውሞ ሰልፍ ሲጠራ ብዙ ሰው ልሙጥ ባንዲራ ይዞ ሲወጣ መንግስት አልተቃወመም፣ ጸጥ። ዳያስፖራው no more no more no more እያለ እዛ በየኤምባሲው ሲያውለበልብ በመንግስት ቴሌቪዥን ዙም አድርጎ እየቀረጸ እያቆለጳጰሰ አሳይቶናል። ሰልፍ አይደል? ታዲያ አሁን ድንገት ይህን ባንዲራ መያዝ የሚያስገድለው ለምንድን ነው ስል እሱም ባንዲራ ይዘህ በለው በለው በለው አንገቱን ቁረጠው ልቡን ምርገጠው ብሎ ጦርነት መቀስቀስ ይቻላል። እሱም ባንዲራ ይዘህ ግን ኢትዮጵያ ሰላም ሽብዛ ፈተና ኢትዮጵያ ከጠለይ ትላል እንደ እዛው ነው የምትጠለለው። ደፋ እኔ እኮ አሁን ጥያቄ ምንድነው እዚህ ሀገር ላይ ወጥ የሆነ ሚዛን የሌለው ለምንድን ነው? በቃ ህገ ወጥ ነገር ከሆነ አንድ ነገር ህገ ወጥ ነው አይደል? ማስቀጣት አለበት ሁሉንም። እንደው ውስብስብ የሆነውን ወንጀልን ትሆውና በአደባባይ የተሰራውን እንኳን ባለፈው አላያችሁም? አንዱ በአምልኮ ስም ምን የመሰለ የመከላከያ ልብስ የለበሱ ወታደሮችን የጀነራል ስንት በቃ የተከበሩ ያልተፈቀደ እኔ ሰዎቹ ወታደር መሆናቸውን ራሱ ጠራጠራለሁ። እዛ ላይ ወጡት ያልተፈቀደ የመከላከያ ልብስ የለበሱ ወታደሮችን አሰለፋቸው። ሀጫ ድብልብል ወደዚህም ይዞራል። ሀጫ ድብልልልልል እንዲህ ኮማንዶዎች እኮ ናቸው ሰዎች እኮ በጣም እኮ ማለት ልብሱ የኮማንድ በጣም እኮ ከባድ ልብስ ነው። መጨረሻ ላይ ሰውየው በቃ ብሎ ብሎ ብሎ ሲደክመው ምን ቢያደርግ ጥሩ ነው ያለ እነዚህማ ጉልበት ብሎ እፍ አላላቸው እና እነዚህ አፓረንት የሚወጡት ፖሊሶች መከላከያ ከርቀት በጫማ ጥፊ ሲመታ እያዩ መተኮስ አይፈልጉም። ባንዲራ ይዘ ታቦት አጠገብ ስትዘምር ደግሞ እድሉ እንዲያመልጣቸው አይፈልጉም። እሱ ነው በዛው ልክ ደግሞ አሉ በየበዓላቱ እኛን ለመጠበቅ የሚንከራተቱ እንደኛ ቤታቸው ገብተው አርዶ መብላት፣ ጠጥቶ መርካት፣ ዘመድ መጠየቅ እያማራቸው ልጆቻቸው እየናፈቋቸው ግን በደንብ ልብስ ሁለትና ሶስት ቀን ብርድ ላይ ቆመው እያደሩ የእኛን ደህንነት የሚያስጠብቁ በየዳር ድንበሩ ለሀገር ሉዓላዊነት አዘቦትና በዓል ሳያውቁ ዋጋ የሚከፍሉ ተከብረው ያስከበሩን አገልጋዮቻችን የጸጥታ ኃይሎች አሉ። እነሱን እናመሰግናለን። ሲጀመር ዘማሪውም ልሙጥ ባንዲራ እየያዘ ከፖሊስ ጋር እልህ የሚጋባው የክርስቶስ ፍቅር ስላልገባው ነው። ፖሊሱም ለምን ባንዲራ ያዘ ብሎ ክቡሩን የሰው ልጅ ህይወት በጥይት የሚጨርሰው የፖሊስነት ክብር ወደ ልቦናው ስላልደረሰው። ምክንያቱም አመሰግናለሁ። ምክንያቱም የፖሊስነት ክብር መግደል ሳይሆን ማዳን ነበር አይደል? በዚህ አጋጣሚ አሁን ታቃላችሁ ኢትዮጵያ ውስጥ ከገፈቱ ያልቀመሰ የለም። ሁሉም ሲጠየቅ ብሶት አለው። አደገኛ አደገኛ ብሶት ማለት ነው። ሁሉም ሲጠየቅ ችግር ያወራል። መንግስት ምን ያደርጋል መሰለ? እስቲ አስተያየት ስጡኝ እስኪ ይላል። እስቲ አስተያየት ስጡኝ ይላል። እንዳትሸወድ brother፣ ይኸውልህ ማንም ሰው አስተያየት ስጠኝ ካለ አሞግሰኝ ማለቱ ነው። እኛ ደግሞ ጥሎብን ከ negative ነው የምንጀምረው። ቀጥቅጠን ቀጥቅጠን ቀጥቅጠን ደም በደም አድርገን የምንለቀው እና መንግስት አስተያየት ስጡኝ ይላል። እስቲ እስቲ ሙስሊሞች እስቲ አስተያየት ስጡኝ ሲል እኛ መብታችን አልተከበረ እየተገፋን ነው። መስኪን እየተቀጣ ቆይ ቆይ ቆይ እንዴ ሙስሊሞች ቆይ ቆይ እንዴ እስቲ ኦርቶዶክሶች እስቲ አስተያየት ስጡ። እኛስ ምዕመናኖቻችን እየተገደሉብን ቤተ መቅደስ እየተቃጠለብን እንደገና የወጣው ሰው አይመን ቆይ እንዴ አስተያየት ቆይ ቆይ እስቲ ፕሮቴስታንቶች እስቲ በአንድ ከተማ ሶስት church ነው የተቃጠለብን። ምንድን ነው እኛ አስተያየት ነው? እስቲ ቆይ እስቲ እስቲ ሸማቾች እስቲ አስተያየት ስጡ እስቲ ሸማቾች ስማችሁን ቄስ ይጥራው። እንዴት በቴሌቪዥን ያልገባ ዘይትና ስኳር ገባ እያላችሁ እኛን ሸጠው በሉ እያለ ህዝቡ እያገለለን እንደው አፋጃችሁን አፋጃችሁን ስማችሁን ቄስ ይጥራው። ሸማቾች ቆይ ቆይ ሸማቾች እስቲ exporter ኦች exporter ኦች ዶላር አለ ሀገሪቱ ላይ ቆይ ቆይ exporter ኦች ቆይ እስቲ ደሞዝተኞች ደሞዝተኞች ያስቀኛል ገንፎ ከመሳይ ተርፏለች እስቲ ተውን፣ እኛን እንደው ቢያንስ ሀዘናችንን እናጣጥምበት። ተውን። እሺ ተማሪዎች፣ እስቲ ተማ እኛ ውጤታችን እየተሰረቀ የተፈተን ነው አይጻፍልን። ተምረን ተምረን ለፍተን በቃ ዝም በሉ። ከዛ መንግስት መጨረሻ ምን ይላል መሰለ፣ በቃ ምንም አስተያየት የላችሁም የላ ሁሉም የሚጮኸው ችግር አለው። ገብቶሃል አይደል? ግን ለዚህ ሁሉ ችግር ተጠያቂው ግለሰብ ማን እንደሆነ እኔ ዛሬ ነገራችኋለሁ በቃ አንድ ሰው ኃላፊነት መውሰድ አለበት አይደል? ከዛ ፊት ግን አንድ ነገር ልንገራችሁ። መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል? ሰው ግን ክቡር ሆኖ ሳለ አላወቀም ይላል። ብዙዎቻችን የሰውን ክቡርነት አናውቅም። እኔ ራሴ የሰው ክቡርነት ቢገባ ይኖሮ እዚህ ቆሜ ሰው እየተቸው እናንተን አላስቅም ነበር። አሁን እዚህ ጋር ሆኜ እንትኖች እንዲያርገው እንንትና እንዲሰርተው እያልኩ ነው አይደል የሰው ኃጢአት እኔ ግን ጻድቅ ነኝ by the way እኔ ጻድቅ ነኝ አይ serious፣ እኔ እንደዚህ ስለ ራሴ ብዙ ማውራት አልፈልግም ገብቻ እኔ እንደዚህ ነው ምናምን ማለት አለብኝ እንዴ YouTube ላይ እስኪ ግቢና comment አንብቢ ዶንኪ ዩቲዩብ ኮሜንት አንብቢ እስቲ እዛ ላይ ሰው ምንድን ነው የሚለው እሽዬ በጣም ለምወዳ አንተ የፍቅር ሰው ነው። በእናት እሽዬ ኢትዮጵያ እንዳንተ አይነት ሁለት ሰው ቢኖራት እሽዬ በጣም እምባዬ ነው የሚመጣው። እኔ አንተን ሳይ ወላሂ የማዳም ቅመም ነኝ። በእናት ስመጣ አንተን ነው ማግኘት የምፈልገው ይላል። እሽዬ ጀግና ነህ አንተ ጀግና፣ እንዳትቀየር ብቻ እንዳትቀየር እሸቱ በእናት ይላል። እሽዬ በዚህ ዘመን አንተን እግዚአብሔር ነው ያስነሳህ የሚላለ በዚህ አጋጣሚ እኔ ጥሩ ሰው ለምመስላችሁ ማለት ነው ጽድቅ ስሰራ YouTube ላይ ስለምለቀው ኃጢአት ስሰራ አለቀው ጭራሽ አልቀርጸው crew ይዤ አልሄድም ገብትሻል አው ለዛ ነው እሽዬ እኔ አንተን ለመግለጽ ቃላት ያጥረኛል የምትይኝ አሁን እኔ የሰራሁትን እንደው ኃጢአት አንዱን ማለት ነው እግዚአብሔር እዚህ ግንባሬ ላይ ቢጽፈው ማለት ነው ይሄ ገንዘብ ከፍሎ ሊያደንቀኝ የገባው ህዝብ በድንጋይ ወግሮ ቀብሮኝ ነው የሚሄደው። አዋቃችኋለሁ እኮ እናንተን እንዴ ስንተዋወቅ <laughs> የሰው ኃጢአት ሲገለጽላችሁ እንዴት እንደምትቀየሩ እኮ አውቃችኋለሁ አደለ? አሁን እንደው አያደርገውና ኮሜዲያን እሸቱ በሚስቱ ላይ ሲማግጥ የሚያሳይ ቪዲዮ ቢለቀቅ ይሄ ቅድም እግዚአብሔር ነው ያስነሳ ያለው ሰውዬ ማለት ነው። እናት አበር ትብላ አንት ጉጭማ ይኸውልህ ለካ አንተን የምታስቀስፈን ለካ እንዳንተ አይነቱ ነው እዚች ሀገር ላይ መዓት የሚያመጣው ሰው መሳይ በሸንጎ ሸለመጥማጥ እስስት ድንክ እስስት ሁሉ የምድር አጫዋች የቢራ ጠርሙስ እባብ የልቡን አይቶ ቁመት ነሳው ማለት አንተን አንተን እያየው ያቃጠልኩ ሰዓት ነው የሚያንገበግበኝ። አምጣ subscriber ኤን እርጉም እምትሉኝ አይመስላችሁም? ግን ያው ከቸርነቱ የሚደንቀኝ እሱ ኃጢአታችንን እየሸፈነ እኛ ጽድቃችንን እየገለጠ ነው አይደል ቆመን የምንሄደው። እና አሁን እዚህ ሀገር ላይ ይሄ ሁሉ ፍዳ ለመድረሱ ጥፋተኛው አንድ ሰው ነው ብያችኋለሁ። ያ ሰው የሰራው ኃጢአት ነው ይሄን ሁሉ ዋጋ እያስከፈልን ያለው። በአደባባይ ሰው ለመሰቀሉ፣ ሰዎች ከነነፍሳቸው በሳት ለመቃጠላቸው፣ ለተራቡት፣ ተርበው ቅጠል ለበሉት፣ በመድኃኒት እጦት ለሚሰቃዩት፣ አለፍዳቸው ታስረው ለሚንገላቱት፣ ከነ ህጻናት ልጆቻቸው ለተፈናቀሉት፣ ተዋልደው ተጋብተው ተዋደው ተዛምደው ዛሬ ለሚጋደሉት፣ ለዚህ ሁሉ ፍዳ ተጠያቂው አንድ ሰው ነው። ያ ሰውም እኔ ነኝ። አሁን እኔ ነኝ ስል አይ ለማስተማር ብሎ እኮ ነው ትያለሽ አይደል? የእኔ በደል ከሲኦል የቅበላ አቅም በላይ ነው። ስለዚህ አሁን ለሀገር መፍትሄ ስንፈልግ መፍትሄው ያለው ፖሊሲ አርቃቂዎች ጋር በስም የምናውቃቸው ፖለቲከኞች ጋር፣ ኢኮኖሚስቶች ጋር፣ ሳይንቲስቶች ጋር አይደለም። መፍትሄው እኔ ጋር ነው። ኢትዮጵያ ከቁስሏ ነው እኔ ኮሜዲያን እሸቱ በእውነተኛ እንባና ንስሐ ወደ ፈጣሪ ስመለስ ብቻ ነው። ያ እንዲሳካ ጸልዩልኝ። ኮሜዲያን እሸቱ ነኝ። አመሰግናለሁ። ሰዓት ያልቋል። ወዳችኋለሁ። አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። በጣም አመሰግናለሁ። እዚህ ድረስ ስለመጣችሁ አመሰግናለሁ። ስለዚህ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። እዚህ ድረስ ስለመጣችሁ እግዚአብሔር ያክብርልን። ኢትዮጵያዊ ኢትዮጵያዊ መልኩን ነብርም ጅንጉርጉርነቱን አይለውጥም፣ ኧረ አይለውጥም፣ አይለውጥም፣ ኧረ አይለውጥም። ኢትዮጵያ ለዘላለም ኑሪ አገሬ ኢትዮጵያ ለዘላለም ኑሪ አገሬ ኢትዮጵያ ለዘላለም ኑሪ አገሬ ኢትዮጵያ ለዘላለም ኑሪ ሀገሬ